Let's go <laughs> Wesh le chat, ça dit quoi les gars Yo tous ceux qui sont sur la rediff, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, ça fait plaisir, merci d'être là les revetons. Euh, alors attendez, faut juste que je fasse un petit truc, je vais faire une petite story Insta quand même pour prévenir qu'on est en live. Hum, hum, hum, le chat, dites coucou Insta, attendez, attendez le chat, j'ai besoin de vous, des coucou Insta dans le chat. Faites des gros bisous aux gens d'Insta, une grosse dédicace aux gens d'Insta, je compte sur vous Yo yo yo, ça dit quoi les gars Wesh BG, c'est vous les BG là Eh c'est vous les BG Yo, yo le chat, faites des dédiés aux gens d'Insta là Allez-y, balancez Coucou Insta, let's go, ça commence, c'est magnifique hmm, hmm. Les amis, on est en live, on est en live Regardez, le chat vous dit coucou, le chat vous dit bonjour, ça fait plaisir. Les amis, venez, c'est très important, regardez, on va bientôt passer au niveau 14 sur Clash Royale. Et du coup, on va faire un giga pack opening pour essayer de débloquer euh, mon premier champion une fois que je suis connu, une fois que je suis au niveau 14. Je refais ma story, mec, j'ai trop bégayé, je refais ma story, j'ai trop bégayé. Ok, encore des coucou, hein, c'était magnifique. <laughs> Les frérots, on est en live, le chat vous dit bonjour, coucou Insta, coucou Insta, c'est magnifique, le chat est là, il pense à vous. Les gars, venez maintenant sur le live, ne ratez pas ça parce que on va passer au niveau 14 sur Clash Royale, là maintenant tout de suite. Et du coup, j'ai beaucoup de gemmes, on va faire un méga pack opening et on va pouvoir sûrement débloquer mon premier champion. Ouh j'ai Oh là là là là là les gars Les gars tout est dit dans la story Vous avez tout entendu Tout est dit dans la story Vous allez voir Je vais vous montrer un peu tout ça On va clairement passer au niveau 14 on va passer au niveau 14 sur Clash Royale, ce qui veut dire qu'on va débloquer nos premiers champions. Et qu'en plus, j'ai mis pas mal d'argent dans le jeu, vous allez voir. Et du coup, on va pouvoir faire un méga giga pack opening. Michael, merci pour tes 2 euros, merci Nabop, Let's go Hop là. Allez, eh, attendez, j'ai besoin de vous aussi. Les gars, j'ai besoin de vous. J'ai fait, euh, fait un TikTok parce que, vous savez, la dernière fois... Je vous ai dit, je faisais un TikTok tous les deux jours cette année. Malheureusement, euh, j'ai organisé la NIF d'Inox et du coup, vas-y, j'ai pris trop de retard sur les TikToks. Sur... En fait, j'ai pris du retard sur un peu tout. Euh, parce qu'en vrai, euh, je me suis rendu compte que l'organisation, c'est un... Mec, c'était c'est vraiment très dur l'organisation. Je vais pas vous en dire plus. Vous allez voir demain à 14h30, il y a la vidéo d'Inox en mode anniversaire surprise. Donc, toute la journée qu'on a passée ensemble. Et moi, dimanche, dimanche matin, je sais pas si vous allez kiffer le concept, dites-moi le chat si ça vous hype ou pas, mais moi, dimanche matin, ma vidéo, c'est, en gros, c'est les coulisses de comment j'ai organisé la nuit d'Inox, c'est-à-dire euh, j'ai tout filmé, j'ai tout filmé, quand j'appelle, bah du coup, je pense que vous avez vu les gars, je spoil pas en disant ça, mais il y a la sirène qui est venue pour la nif d'Inox. Du coup, bah, en fait, il y a toutes les coulisses. Il y a tout. C'est genre, euh, j'appelle la sirène en mode Ouais, euh, tu serais chaud à venir pour faire une surprise à Inox. Euh, je réserve tel truc, tel truc, tel truc, machin. Enfin, vous voyez tout le, toute l'organisation qu'il y avait derrière. Et en fait, c'était grave dur. Trop hype, bon concept, c'est bien. Oui, de ouf. Bah voilà, ça fait plaisir. Parce que je me suis dit, moi, c'est la première fois que j'organise. En plus, Inox, il avait fait cette vidéo là il y a l'année dernière pour moi en mode J'organise la nif de mon pote cette fois c'est moi qui l'organise, c'est magnifique et du coup je me suis dit voilà j'avais envie de montrer un peu les coulisses donc euh, donc euh, vous allez voir, j'étais pas tout seul pour organiser les gars parce que j'ai vu quelqu'un il a dit euh, ça a dû demander un taf de ouf quel monstre, heureusement j'étais pas tout seul vous verrez vous verrez mais heureusement que j'étais pas tout seul hein. sinon c'est impossible bref sinon je reprends enfin les TikTok j'ai fait un TikTok regardez J'adore ma petite danse. Casse les frère. Mais je sais pas quoi mettre. Donc en fait, faut que vous fassiez le TikTok pour moi. Là, j'ai fait le TikTok, mais du coup, je mets quoi en description C'est genre, faut mettre un truc. Euh, le but de la traîne, c'est en mode euh, casse les couilles, mais en vrai, ça te fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire Genre, attends, j'avais vu quoi comme TikTok J'avais vu, il y a un mec, il avait fait un TikTok, il disait... Il disait quand ta voiture tombe en panne, euh, quand t'es avec ta meuf en voiture et que tu tombes en panne dans un endroit grave discret. <laughs> vous avez capté, vous avez capté, vous avez capté. Quand elle a déjà un mec, ben non, ça marche pas du coup. Quand elle a déjà un mec, ça marche pas. Parce qu'en gros, faut dire un truc qui casse les couilles, mais qu'au final, enfin, tu fais genre que ça casse les couilles, mais en fait, t'es content. Faut que tu fasses genre. Quand j'ai perdu Dals, mais que j'ai pécho Elsa. Bah, j'avoue que ça, mais ouais, mais en fait, ça c'est le TikTok facile, les gars. C'est le TikTok facile. J'ai pas envie de faire un truc par rapport à Elsa. Ça, c'est le TikTok. Je sais que les gens ils vont kiffer, mais c'est le TikTok facile. C'est vraiment en mode. Euh, j'hésite du coup. Putain, j'hésite. Du coup, j'hésite quand Elsa rajoute une heure de danse. <laughs> C'était grave ça. Putain, non, encore <laughs> Vous trop chiant. Mm, mm, mm, Mais en vrai, si t'as pas d'idée, te force pas, c'est pas grave. Si on va trouver, on va trouver. Mais qu'est-ce que vous me racontez le chat là Mais pourquoi vous me dites <laughs> Elsa est enceinte ou pas Mais qu'est-ce que vous me racontez le chat Mais vous... Mais qu'est-ce que vous me dites là Putain mais vous avez pas d'idée en fait. En fait vous êtes... Vous êtes comme moi là. Vous êtes comme moi. Incroyable la vidéo avec Théodore, j'ai vu elle est sortie, je l'ai pas encore regardée, j'ai envie d'avoir Oui parce que je re-regarde les vidéos mais juste pour voir, euh, tu sais, pour me remémorer les bons moments et revoir le montage aussi Mais je l'ai pas encore vu la vidéo avec Théodore, je crois elle est trop marrante Les gars j'avais trop aimé le tournage Sarah merci pour ton sub Il y a une rumeur qui dit que <laughs> Elsa est enceinte Mais wesh, bah euh, bah euh, les gars non Mais il y a vraiment une rumeur <laughs> il <laughs> eh, y a trop de rumeurs. Et eh, mais en vrai, je me suis rendu compte, les gars. Je me suis rendu compte, avoir une relation amoureuse sur les réseaux, les gens, ils s'inventent ta vie. Les gens, ils m'inventent ma vie. Les gens, ils l'inventent. Je vous jure que les gars, les gens inventent ma vie. C'est comme quand il y a eu les rumeurs en mode Michou et Inox sont plus potes, Michou lâche Inox pour sa meuf. Euh, enfin bref, il y a eu trop de rumeurs qui... Il n'y en a aucune qui est vraie en fait tout ce qui est vrai, c'est ce que je vous dis. Après, forcément, il y a des trucs que je vous dis pas parce que c'est privé, mais les trucs que je vous dis pas, c'est. C'est pas des trucs que vous avez besoin de savoir, quoi. Je sais pas d'où ça vient ces rumeurs, mais c'est trop chiant, ça va trop vite. Hein. Il suffit qu'il y ait un TikTok qui perce et les gens ils y croient. Hmm. Quand tu vas au McDo et que t'as oublié ton argent et que ton pote dit t'inquiète, je te paye. Quand l'alarme sonne pendant un contrôle. <laughs> ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça marche, mais c'est pas... Il hmm, y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Non, mais je crois, les gars, je vais faire un TikTok euh, sur Elsa. Hein. Quand j'ai perdu Dals, mais que j'ai gagné Elsa. <laughs> <laughs> Mais c'est trop facile, wesh. Eh, c'est trop facile, les gars, je vous jure. Vas-y, j'en ai marre de faire des TikTok sur Elsa, moi. Mais j'avoue, c'est marrant. C'est ça le problème. Bon, Balek, je mets ça. <laughs> C'est trop bof, ça. Pourquoi c'est bof Vous trouvez ça bof, non Vous trouvez ça bof Non, c'est pas bof, wesh. Non, non, c'est pas bof. Si. Non, mais pas bof, pas bof dans le sens euh, bof en mode c'est pas bien, mais bof en mode euh, en mode euh, mulet claqué de chaussettes quoi, c'est bof. Mais qui dit que c'est bof C'est archi bof. Mais c'est pas bof, wesh. C'est une belle disquette, je trouve. On est d'accord, c'est une disquette Moi, je trouve c'est une darde de disquette. Et je vais mettre en description, je mets... C'est le dernier TikTok sur Elsa, promis. <laughs> <laughs> sur Elsa, promis. Ok. Je mets quoi en hashtag, les gars Hashtag Michou. Hashtag Elsa. Hashtag for you. Hashtag. J'avais pas d'inspi. Hashtag. J'ai quand même le seum d'avoir perdu d'avoir perdu Dals. Voilà. <laughs> le hashtag est beaucoup trop long. Ok, publié, let's go Oh. Ah, c'est pitié, j'ai eu peur. Nouveau TikTok Let's go Mais j'ai rêvé vous... Les gars, il y a Yuki, elle est en train de rêver. C'est pour ça que vous avez entendu un bruit. Il y a eu un petit bruit. Mais wesh. qu'elle fait un vrai elle bouge et tout. Et elle fait des vrais rêves. Et <laughs> J'aime trop. J'aime trop quand elle rêve. Vous entendez ou pas Mais wesh. Elle va bien. Mais oui, elle rêve juste c'est un cauchemar. Vous croyez c'est un cauchemar Elle a aboyé quand même. Hein. Mais c'est un truc de ouf comment elle bouge. <laughs> c'est trop marrant. Bref, bon les gars, Matt, merci pour tes 10 euros, merci Valentin pour tes 20 euros, Ellie, merci pour tes 5 francs suisses, merci Polonais, Sarah, ANR, mais non ANR Frané, ça dit quoi wesh Celui de ton clan et celui qui avait fait quatrième de ton tournoi, mais t'inquiète, je reconnais ton pseudo, mais wesh il y a un mec de mon clan sur le chat. Laetitia, merci pour 5 euros. Merci Sarah et Théo. Merci pour tous vos dons, les amis. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Là, ça rigole plus. Je vous explique. C'est fini de rigoler. Ah, c'est fini de rigoler. Les amis, aujourd'hui, Clash Royale. <laughs> Je suis devenu accro. Euh, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai encore, encore, oui, encore, oui, j'ai encore craqué. Je me suis encore fait pigeonner. J'ai encore mis des sous dans le jeu. Je vous explique pourquoi. Les gars, j'ai quasiment 80 000 gemmes. J'ai mis 500 euros dans le jeu. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je, j'ai mis 500 euros dans le jeu aujourd'hui pour ce pack opening. C'est beaucoup trop. Je le sais, mais après, en fait, non, mais en fait, le problème, je suis trop faible. J'ai été trop faible. Vous savez, c'est quoi le problème Je vous explique le problème. C'est que, vous savez, il y a eu le tournoi Clash Royale. Il y a eu le tournoi Clash Royale. Euh. Dinox. Inox, il a un, Inox, il a organisé un tournoi Clash Royale. Moi, j'ai terminé deuxième et j'ai gagné 5000 euros de cash price. Donc, je me suis dit, 500 euros dans le jeu, bah, c'est pas grave frérot, le jeu, j'ai gagné 5000 euros grâce à ce jeu, je peux me permettre de mettre 500 euros dans le jeu, machin, voilà. J'ai été faible, je vous dis la vérité, j'ai été faible. Sauf que, sauf que, j'ai pas fait ça pour rien, je vous explique. Il me manque très peu d'expi, il me... d'expi, Ok, il me manque très peu d'XP. Merci Ellie pour tes 20 francs suisses. Merci beaucoup. Merci Soso et Adam. Merci beaucoup les gars pour tous vos dons. Il me manque très peu d'XP pour passer au niveau 14. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les gars On va améliorer quelques cartes. Euh, en ce moment, j'essaye de tryhard un peu ce deck là. Sauf qu'à la place de la charrette à canon, j'aimerais bien mettre l'arène des archers. Et c'est pour ça que là, les gars, on va mettre un petit peu de... Bah, j'ai déjà mis des sous, mais on va, euh, on va upgrade un peu euh, toutes mes cartes. Par exemple, le bûcheron, on va le passer niveau 14. La tornade, on va la passer niveau 13. L'électro-dragon, niveau 13. Et du coup, on va passer au niveau 14. Une fois qu'on sera au niveau 14, on aura des gemmes. On va ouvrir ça, frérot. Et là, champion garanti au niveau 14. Donc, comment vous dire qu'on va se régaler. On va se régaler. Je sais pas les champions s'ils sont durs à, améliorer, sauf que si on a champion garanti et que pour les passer au niveau 12, il faut que deux champions, je pense que si ça se trouve, on finit avec un champion niveau 14. J'en sais rien, hein. j'en sais rien, mais euh, peut-être. Les gars, c'est parti, on améliore le bubu, le cheche, le ronron. Hop là, bûcheron niveau 14. T'as craqué là. Les gars, j'ai plus que craqué, mec. J'ai 80 000 gemmes, c'est beaucoup trop. Ellie, merci pour tes 20 francs suisses. Merci, ma couille molle. <laughs> merci, ma couille molle pour tes 2 euros. <laughs> oh là là là là là là. Bûcheron niveau max déjà. Ça, c'est beau. Regardez On va avoir 73 000 XP. Oh là là là là. Electro-dragon. Putain, ça me prend 3000 gemmes. C'est pas grave, les gars. Déjà, mon on en a, frérot. Déjà, on en a, go, frérot. Electro-dragon niveau 13. Merci, Nico, Polonais. Merci, Stella. Merci beaucoup, les gars. Hop là. Elsa et Andrea ont l'air de Elsa et Andrea ont l'air de bien s'entendre à la soirée d'Inox. De fou, frérot. Elsa et Andrea, c'est devenu les meilleurs potes du monde. Hein. Je vous jure, frère, c'est trop, c'est trop marrant. Mais parce qu'en fait, euh, bref, bref, je, après, je vais trop en dire. Ok, bon, par contre, j'ai plus d'or. Eh, mais attends, ça va me coûter cher quand même en gemme, euh, cette histoire-là. On améliore la tornade, ça me reprend 3000 gemmes. Euh, ça coûte un peu cher, là, euh, en gemme. Ok Magnifique. Euh, il nous manque combien là Oh là là là là, les gars, il manque. Ok, je sais. Je sais. On va améliorer. Regardez, on va améliorer quoi On va améliorer... Ça, ça donne combien Ça donne combien d'XP Ça donne 1500 ou pas Ok, je sais ce qu'on va faire on va améliorer les barbares d'élite. Oui, je sais, je suis... Euh, voilà, je joue un peu cancer, euh, mais au moins j'ai les barbares d'élite niveau 14. Moi, je suis plutôt content, ça fait plaisir. Barbares d'élite niveau max. Oh et là, normalement, frérot, normalement, là, j'ai plus qu'à améliorer le zap. Et là, mon pote, et là, mon pote, et là, mon pote Je suis niveau max Niveau 14, frérot Le niveau 14 Je suis trop refait, frère Je suis trop refait Mec, niveau max. Je suis, gros, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Ah, ça grésille. Attendez. Normalement, si je fais ça, attendez, hop. Là, vous entendez le son du jeu ou pas Normalement, là, ça devrait plus grésiller. Vous entendez le son Oui, oui, oui, oui, oui, oui, ok. Normalement, là, ça devrait plus grésiller. On va voir, hein. Les amis, niveau 14, champion débloqué. Oh bordel, je suis trop... En vrai de vrai, je suis trop trop content sa mère. Je suis trop trop content. Oh oui, on va avoir un coffre Le dernier coffre d'amélioration Champion garanti. Les gars, on va avoir notre premier champion. S'il te plaît, j'espère. En vrai, de toute façon, j'espère qu'on va avoir les trois. Et eh, je me mets debout carrément. Je me mets debout carrément. Ça y est, je suis trop hype, frère. Je suis trop hype. Je suis trop hype. Bon, après, j'ai mis 500 euros, j'avoue, mais je suis trop hype. <laughs> MSD, merci pour ton sub. Merci, Vincent. Euh, je suis heureux pour toi, tout ce qui t'arrive dans ta vie actuellement est vraiment ton couple. <laughs> Merci mon ref. Merci Nabob pour tes deux francs suisses. Bonjour Miguel, mon fils vous adore. Eh ben, ça fait trop plaisir. Pour moi, c'est Miguel, pas Miguel. Mais euh, je t'en veux pas. Grosse dédicace Ibrahim, Yacine et Biggie. Euh, les gars, mon objectif dans les trois champions, Ma préférée, c'est clairement la Reine des Archères, mais après, mon but, c'est de débloquer les trois. Mais j'aimerais bien que mon premier champion, ça soit Reine des Archers. Mec, ce coffre, d'Ema 12 000 or Ce coffre, c'est un coffre... C'est un coffre de moula. Hein. C'est un coffre de giga moula. 50 gemmes, ok. Bon, euh, des gemmes, t'inquiète pas, j'en ai. <laughs> Ouh, 200 jokers rares, let's go Ok, ça c'est cool, mec. On va pouvoir améliorer la rare qu'on veut. 577 mortiers. Je suis, écoutez-moi bien, je suis dépité du mortier. Je m'en fous, je suis dépité, frère. Eh mais attends, j'étais en train de me demander pourquoi il reste trois cartes. Parce que j'allais me dire, attends, il reste trois cartes, on a eu toutes les, euh, toutes les communes, toutes les rares, après il y a épique et légendaire. Et champion maintenant. <laughs> ah, je suis fou. Euh, c'est parti. Oh là là, après c'est une légendaire. Attends, non, même pas ça, c'est champion ça. Ça clignote trop vite là. C'est pas légendaire ça les gars, ça c'est champion non C'est champion Non je pense que champion on va l'avoir en dernier Je crois que j'abuse Mais j'ai l'impression que ça clignote trop vite Je crois que je deviens fou les gars Ok c'est légendaire, je, devenais fou C'est bien ce que je pensais Ok, petit dragon de l'enfer, pourquoi pas, j'aime bien Et les gars, maintenant Mon premier champion, on va voir c'est quoi mon premier champion, les gars. Si c'est... Euh, si c'est... Euh, si c'est roi des barbares, ça veut dire que je suis un beau gosse un peu charismatique. Si c'est euh, reine des archères, ça veut dire que j'ai de la chance. Et si c'est roi squelette, ça veut dire que je vais mourir bientôt. <laughs> non. Let's go On ouvre La reine des archers Oh, c'est trop stylé, frère Euh ok, chevalier d'or, pourquoi pas Pourquoi pas, mec Je suis un peu dégoûté, c'est pas la reine des archers, mais ça veut dire que je suis un beau gosse un peu charismatique. C'est vrai, les gars, j'ai fait des dégâts des lasers il y a pas longtemps. Voilà, le beau gosse est là, le beau gosse est là. Je suis semi-dégoûté, mais semi trop content parce que c'est quand même mon premier champion. Et de toute façon, là, on va ouvrir des coffres, on va avoir des champions. Donc vous inquiétez pas, normalement, la reine des archers, on devrait finir par la voir Je suis trop content on a eu Chevalier d'Or, mec. Mec, c'est incroyable. Mais en vrai, là, je suis vraiment trop content. Hein. Je crois que vous vous rendez pas compte, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte. Il me reste plus que deux cartes à débloquer. Il est où Il est où, frère Il est là, frère Il est là, il est là. Mec, je suis Je suis trop heureux Et du coup, normalement, si on ouvre ça... Si on ouvre ça, normalement, je dis pas de conneries, on va avoir encore un champion. Oh là là, mais là, je vais ouvrir... Mec, là, je peux ouvrir euh, au moins 15 coffres comme ça, frère. Même plus. Ok, 70 jokers. Euh, ok, magnifique. On a du joker. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié. On a des jokers de tout. Petit joker légendaire. Ok, les communes, on prend quoi euh, Vas-y, on va prendre de la méga boule de neige. Les rares, on prend de la fournaise. Je t'avoue, là, les communes et tout, je m'en fous un peu. Hein. TDE, Oh là là, la T2, bientôt niveau 13, ça fait plaisir. Oh là là Les gars, ça clignote déjà alors qu'il reste deux cartes. C'est trop beau J'aime trop voir ça. Euh, du sort de foudre. Légendaire Qu'est-ce qu'on a en légendaire Je ne sais pas. Oh On va partir sur euh, Archer Magique. Hein. Euh, fantôme Royal. Qu'est-ce que je raconte Le petit fantôme Royal. Et du coup... Oh Et en plus, je peux choisir. Mais ouais, c'est trop bien, frère mais c'est trop bien Oh, elle est là Elle est là, la Big Moula La reine des archers Je suis trop content Oh là, mais mec Non mais là, c'est là c'est obligé, je termine avec un champion niveau 14. C'est obligé, je termine avec un champion niveau max, les gars, non Attends, mais j'ai 62 000 gemmes Je peux ouvrir au moins 20 coffres comme ça, frère Oh mec, c'est trop bien Oh, mais mec, c'est... Mais attends, mais là, c'est le plus beau jour de ma vie, hein. C'est le plus beau jour de ma, de, ma vie, là. C'est incroyable. Tu peux ouvrir 30 coffres, Mich. Mec, c'est... Mais attends, mais là, c'est incroyable. <laughs> mais attends. Euh, Tesla ou Gargouille Ok, Tesla. Hop là. Euh, on va prendre les fripons. Le mortier, mec... Euh... Faut vraiment le choisir en cas d'extrême urgence. Hein. Euh, ok, le petit colis royal bientôt niveau 12. Le géant, pourquoi pas. Oh, électro Dragon, ça fait plaisir. Bientôt niveau max, il est dans mon deck. Euh, en légendaire. Du coup, bûcheron, il est déjà niveau max. Je sais plus ce que j'ai besoin comme légendaire, mec. En vrai, euh, légendaire, vas-y, je prends de tout. Hein je prends de tout. Et champion, allez encore la reine des archers, s'il te plaît Comme ça, je la mets niveau 12 Oh là Mais attends, par contre, le roi squelette, il veut pas tomber. Le roi squelette, il veut pas tomber. Ok. Elle peut passer au niveau 12 Attends, parce que si elle se trouve, ça coûte méga cher, non Ça coûte cher ou pas, passer un champion au niveau 12 Oh vous avez atteint le niveau 14 du roi. Et en récompense, vous avez débloqué les champions. Et eh ouais, ma gueule Chaque champion dispose d'une puissante capacité. Ouais, t'inquiète, j'avais compris. Débloquer, améliorer les champions en ouvrant des coffres. Vous en aurez un garanti dans chaque coffre Joker Royal. Ok, magnifique. Ça coûte combien 35 000 Oh, mais ça vaut même pas si cher en vrai Bah attendez, j'améliore. Et là, il m'en faut 8. Ah ouais, non, c'est chaud en vrai. Ah ouais, il en faut 8 pour mettre au niveau 13. Donc après, niveau 14... Je sais pas, il va en falloir combien, mais après niveau 14, euh, s'il en faut 16, genre... En vrai, il y a peut-être moyen. Hein, si j'ouvre 30 coffres. Là, j'en ai ouvert 3. J'ai... Il faut que j'en ouvre 8, 16, il faut que j'en ai 24. Après, c'est 20. Ah, merde. Level 14, c'est 20. Ah ouais, donc il me faudrait 28 reines des archers. Euh, sachant, sachant que euh, j'ai à peu près 28 coffres à ouvrir, faut que j'ai une big chance. <laughs> faut que j'ai vraiment beaucoup de chance. Oh là là là là, mais gros. Mec, c'est trop beau. Hein. Eh, c'est trop beau. Hein. Mais là, ce deck-là, il est cool, mais... Le problème, c'est que mes cartes sont pas assez améliorées. Electro-dragon. Ouais, ça coûte trop cher en joker. Ok, on va faire un deck après. Eh, vous savez quoi Gros, on va ouvrir du coffre légendaire du roi et on fera un deck plus tard. Allez, c'est parti, mon pote C'est parti, mon pote Let's fucking go Tu peux utiliser le livre ultime. Joker légendaire, ça allait up. Mais non, t'es un menteur. Attendez, attendez, attendez. Parce que j'ai un, un livre légendaire. Pas ultime, pas ultime. J'ai le livre pour les cartes légendaires. Mais je pense pas que ça marche. Je pense que c'est le livre ultime pour toutes les, pour toutes les raretés qu'il faut. Ok, la mousquetaire. La méga garouille magnifique. Euh, le zap. Le zap en direction vers niveau max. Eh, mais là, c'est trop magnifique. Hein. Toutes mes cartes, elles sont en train d'être améliorées niveau 13 ou niveau max le ballon fort, le ballon de loin. En légendaire, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a en légendaire euh, Cavabelli ou pêcheur Vas-y, en vrai, pêcheur, il défend trop bien. Et en champion Et en champion Encore un deux Mais attends, mais le roi squelette veut vraiment pas tomber, frère. Ok, toi, je te prends. Et du coup, attendez, je pense pas que ça marche. Elle est où ma reine, là Hop là. Ah non, ça marche pas. Ah ouais, ça marche pas. Parce que j'ai le livre légendaire, mais mon livre ultime, je l'ai utilisé. Putain, je suis trop con, les gars. Celui-là, je l'ai plus, je l'ai utilisé. Par contre, j'ai celui-là. Et j'ai même deux livres pour les communes. Bah attends. Bah attends, attends, attends. Mais du coup, les communes... En vrai, je vais utiliser mon livre sur le zap, hein. Bah, oh. mec, j'ai 4400 jokers de communes. Bah voilà, frère. Comme ça, le zap, j'ai plus besoin d'en avoir. J'ai plus qu'à l'améliorer. C'est trop bien. Mes gargouilles, mais attends, en vrai, mes gargouilles. Ok, après, j'arrive pas à me rendre compte. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communes dans mon deck. J'avoue que j'ai un deck avec que des épiques. C'est trop chiant. Au pire, on va faire des petites modifs, hein. Eh, venez, on ouvre et on fera des petites modifs. Attendez, au pire, non, c'est mieux si on fait un deck maintenant, non En fait, j'ai trop de d'épiques dans ce deck. Hmm. Est-ce que vous avez un bon deck Golem et Reine des Archers Mec, je veux trop euh, la Reine des Archères dans mon deck. Ouvre-toi avant. Fais après. Ok, j'ouvre maintenant. Ouais, mais imaginez, je choisis pas les bonnes cartes du coup. Non, c'est mieux de faire le deck maintenant. Créer un deck de fou. Va sur TV Royal. TV Royal. Euh, TV Royal, c'est forcément des bons decks ou pas Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Alors attends. Un bon deck golem reine des archères. Putain, mais personne joue le golem. Je suis dégoûté. En fait, les gars, le golem, il est pas si fort que ça. Hein. Ce deck-là, là, j'ai vu beaucoup de monde le jouer. Mais il a pas la reine des archères, c'est dommage. J'ai trop envie de jouer un champion, du coup, moi. Mec, je viens de débloquer les champions. Forcément, j'ai envie de jouer les champions. Sinon, je peux voir pour ce deck-là. C'est un bon deck, ça Ah oh, oui. Ce deck-là. Ce deck-là, il peut être cool à jouer, non Attendez, je vais voir. Merde. Merde. J'ai tout quitté. Putain, mec, j'aimerais trop passer sur la TV Royale. Oh Ah non, rien. J'aimerais trop passer sur la TV Royale. Attends, mais c'est plus les mêmes decks que... Ah si, il est là. Copier deck coller. Ah ouais, non, c'est galère. En vrai, eux, je peux les passer niveau 14. Les gargouilles. Ouais, mais t'as vu, mon géant, il est niveau 12. Ça, c'est que niveau 12. Ça, ça va être que niveau 12. C'est nul. Et eh, au pire, attendez, venez, j'essaye de créer un deck. Hop, golem. Déjà, on met golem, c'est la base. Est-ce qu'on fait golem cimetière Je pense pas. Bûcheron. Bûcheron avec le golem et tout, c'est cool. Ça, je trouve ça très cheaté en défense. Bah non, MDR. Golem, c'est claqué. Mais ouais, mais les gars, moi, j'aime trop le golem. <laughs> j'aime trop le golem. Clone et sorcière de la nuit. clone sorcière de la nuit. Et y a pas un joueur pro, il peut me faire un deck euh, un peu adapté à mes cartes ou pas Parce que moi, en fait, j'ai amélioré trop n'importe quoi. Electro-Dragon, il est cheaté. Electro-Dragon, je le prends. On sort, je prends quoi on sort Mais en vrai, mon deck, il va ressembler à celui-là. Hein. Attends, déjà... Elle, je vais la mettre là. Euh... Il est un peu cher. Ouais, c'est vrai que là, il est un peu cher, ce deck. Euh... <laughs> il fait le même deck. <laughs> bah, j'avoue que j'étais en train de faire exactement le même. Mais attendez. Déjà, j'aimerais bien... Tu sais quoi, je vais enlever la tornade. Les gars, boule de feu ou flèche Je pense que je vais mettre les flèches. J'aime trop les flèches. Ok. il coûte encore plus cher, là, mon deck. Sinon... Mhm. Je sais pas ce que je fais, les gars. pas mal, là. Là, c'est pas mal et mes cartes, elles sont bien améliorées. Moi, je pense que ce deck, il est cool, non Vous en pensez quoi, en vrai, de ce deck Chauve-souris à la place de l'électro-dragon. Trop cher. Enlève l'électro-dragon. Ya le dans ton chat. Ah ouais Attendez, je prends mon tel. Il a, attends, il a Twitter Walouf ou pas Mais est-ce qu'il est vraiment dans... Non mais vous mentez. C'est sûr vous mentez. Wa le ouf. Putain il me suit wesh. Walouf il me suit. En vrai je suis trop content. Walouf il me suit. Oh il est trop mignon frère. Il est trop mignon. Il m'a envoyé un message sur Twitter en mode euh, il s'est présenté un peu et tout. Oh, mais il est trop mignon, c'est trop le crack Yo, BG, ça dit quoi T'inquiète. Bah, c'est simple. Si voilà le ouf est sur mon live euh, et qu'il peut m'aider à faire un deck, il va sur Twitter, mais là il répond pas, donc je pense qu'il n'était pas sur mon live. Golem Elixir c'est deux d'élixir. Mais golem d'élixir, j'aime pas trop en vrai. Vous pensez vraiment faut que j'enlève le golem Putain Putain Je joue quoi si je joue plus golem, les gars Je sais jouer que ça, moi Je sais jouer que ça Laissez-moi mon golem Putain, sinon je peux mettre... Euh, je peux mettre quoi, en vrai À la place de l'électro... En fait, c'est l'électro-dragon, il coûte trop cher, mais... Mais là, mon deck, il est merdi. Oh, il m'a répondu MDR, ça va et toi, BG Attends, je vais demander s'il est sur mon live. Mes abos me disent ça. Mes méga gargouilles. Ah À la place de l'électro Vous pensez ça, c'est un bon deck mais en fait, là, le problème... Non, mais frère, là, j'ai rien pour Zap. Le mec, il me met une TDE, je suis fini. Hein. Mais là, ça pue la merde. Là, si le mec... Oui, je suis là. Oh, il est là Oh, il est là Oh, le ouf Wesh, BG, ça dit quoi Attends, mais du coup, est-ce que tu peux m'envoyer un deck que tu trouves bien avec Golem et Reine des Archères et sachant que mes cartes, c'est ça Parce que en fait, après les cartes niveau 11 ou niveau 10, euh, t'as vu, ça devient chaud de les mettre dans mon deck. Ouais, l'électro, il est bien... En vrai, l'électro, je pense que je le mets dans mon deck, non Sinon, il y a le zap, hein, Je peux l'améliorer niveau 14. La tombstone, je l'aime bien. Après, peut-être euh, il va vouloir que je mette la fournaise ou quoi. Ça va peut-être être plus fort, mais... Je sais pas, la tombstone, je l'aime bien. Je sais pas trop, les gars. Je sais pas. Je sais. Mais j'avoue, le golem, il coûte trop cher, ce chien. Eh, s'il vous plaît, Clash Royale, faites une mise à jour où le golem passe à 7 d'élixir. <laughs> Voilà, comme ça, gratuitement. Si vous voulez, vous lui enlevez un peu, euh, il fait un peu moins mal. Si vous voulez, il fait un peu moins mal. Il passe à 7 d'élixir, il fait un peu moins mal. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de changer de carte. Je garde mon golem niveau 14. Parce que sinon, je voudrais bien jouer géant. Moi, ça me dérange pas. Mais le zap au lieu des flèches. Hmm. Ouais, mais moi, j'aime bien les flèches. On va voir. On va voir ce que Wallowfing dit. Attends, je vais bien lui montrer. Wallowf si t'as besoin de voir mes cartes, je te montre comme ça. Après, peut-être il y a des cartes, par exemple là, je sais que mes gargouilles, à son niveau 11, mais j'en ai tellement que je peux les passer niveau 14 presque. En plus, les communes, en vrai, les communes, ça m'arrange. Si tu veux mettre des communes dans mon deck, ça m'arrange. Parce que les communes, je peux trop les améliorer, j'ai trop de jokers et tout. Des légendaires, pareil, j'ai pas mal de jokers. Après, euh, le reste, ça devient un peu plus chaud. En vrai, l'électro-esprit, ça peut être pas mal, non Je crois que là, c'est impossible de faire un deck euh, bien avec mes cartes que j'ai. Un deck méta. Surtout Go... Putain, je te jure, mec. J'ai envie de jouer ces deux cartes, là. J'ai envie de jouer ces deux cartes à tout prix, les gars. Je donnerai trop tôt pour jouer ces cartes. Joue, putain. Euh, vas-y. Pendant ce temps-là, les gars... Je t'envoie ça dans 3-4 minutes. Putain, c'est un crack. C'est un crack. Pendant ce temps-là, les gars, euh, on se fait un petit coffre. On se fait un petit coffre pendant ce temps-là. Oh, les gars, je vais avoir un deck fait par Walouf. Après, il faut que je joue bien. C'est ça le problème. Ok, c'est parti. On a un petit peu de joker. Magnifique. Petit joker légendaire. Putain, on va être bien. Euh, bombardier ou fût à squelette En vrai... Vas-y, en vrai, je vais prendre du fût à squelette. Même si ça va pas dans un deck golem, le fût à squelette, ça peut être cool. Hop là Le petit colis royal. Pas encore niveau 12, bientôt. Ouh L'artificière, bientôt niveau 12 aussi, là. Hein. Putain, ça fait plaisir, frère. J'augmente... Oh Tour de l'enfer niveau 13 Tour de l'enfer que je peux passer au niveau 13. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Sort de foudre ou chasseur. Le sort de foudre est de loin, frérot. Après, le chasseur, il y a pas longtemps, il y a eu une mise à jour. Ils ont euh, changé des cartes. Et le chasseur, ils l'ont un peu amélioré. Donc, si ça se trouve, il va devenir méta. Hein. Attention la légendaire Ok, bah cimetière, je l'ai au niveau max, donc on va prendre la vieille. Hein. Euh, et c'est parti, mon champion. Attention, j'ai qui La reine des archères, s'il te plaît. Oh Je prends quoi, les gars Vous savez quoi Je vais prendre la reine des archères parce que je pense qu'à un moment, j'aurai roi squelette et euh, chevalier d'or. Et du coup, je prendrai le roi squelette. Donc, je prends la reine des archères. Ah, Elle va passer niveau 13. Elle va passer niveau 13. On ouvre encore. Je suis à... Oh, il m'a envoyé un message. Oh. Alors, j'ai créé ça. Oh. Il m'a envoyé un deck. Oh, ça m'a l'air pas mal. Oh, ça, oui. Ça, ça, c'est des cartes que j'ai améliorées, ça. Oh. Après, j'arrive pas à me rendre compte. Ok, il m'a créé un deck. Il a, il a créé un deck que j'aime bien. Si son deck, il marche vraiment bien, J'adore. C'est archer, golem, euh, armée de squelettes, méga gargouille, barbare d'élite, reine des archères, boule de feu, zap. Pour de vrai, c'est que des cartes que j'aime jouer. Donc en vrai, si c'est un deck méta, mec, c'est incroyable. Je vais tester, hein. Euh, du coup, vas-y, on va continuer à prendre de la TDE. Les flèches, les ai au niveau max, on prend le petit feu à squelette. Là, on va prendre les sapeurs. En vrai, les sapeurs, c'est très fort. Euh, cochon, bon, je risque pas de jouer cochon euh, aujourd'hui, mais on sait jamais. Euh, clonage, ça passe bien dans les decks golem, donc je prends du clonage, on sait jamais pour plus tard. La légendaire, qu'est-ce qu'on a en légendaire Oh Ah mais mon électro il est niveau max. Ok, on prend du pêcheur et champion. La reine des archères, s'il te plaît. Ok, ok. Eh, elle est là dans tous mes frérot Elle me kiffe déjà, moi aussi je te kiffe <laughs> Je suis trop content. Euh, ok, alors attendez. Alors attendez. Alors j'ai créé ça. Alors attendez, je vais vous montrer ce qu'il m'a créé. Bam. Ah ouais, il a vrai, il s'est vraiment trop bien adapté à mes cartes. Eh ouais, le ouf, t'es un monstre. C'est un big monstre. Hop. Et armé de squelettes. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Ah non, c'est boule de feu, zap, zap, zap, zap. Ok. C'est ce qui m'a créé. Oh. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais il m'a mis un petit message. Il m'a mis... Mais si, mais si tu peux... Mais tu peux, si jamais tu as assez de cartes, remplace la méga garouille par la sorcière de la nuit. J'ai vu que tu l'avais niveau 11, donc j'ai mis une MG à la place. Normalement, ça devrait le faire. Oh, ok. Challenge accepté. En plus, non mais en plus, regardez. Non mais je vais pouvoir grave l'améliorer. La sorcière de la nuit, je vais pouvoir grave l'améliorer. Il coûte cher les gars. Mais de toute façon, le golem, faut pas le mettre en début de game. Cher de fou. Les gars, moi je fais confiance. C'est Wallow qui m'a créé ce deck. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais après euh, après, faut que j'apprenne à, bien jouer aussi. Mais en vrai, c'est un deck qui peut faire hyper mal en double élixir. Parce que golem, barbare d'élite, frérot... Ça peut faire vraiment mal. On va voir. Et du coup, la sorcière de la nuit... Ah, la sorcière de la nuit, t'inquiète pas que je vais pouvoir l'améliorer. Hein. T'inquiète pas. Ok. Du coup, les gars, il nous faut de la sorcière de la nuit. Euh, il nous faut un peu d'or aussi parce que là, euh, il va me falloir beaucoup d'or pour améliorer tout ça. Il nous faut de la reine des archers. Et euh... Et après, on va voir euh, qu'est-ce qu'on a comme carte et je vais prendre mes cartes préférées. Hein. Je vais prendre mes cartes pour plus tard, je vais penser pour plus tard. Ok, c'est parti. 70 jokers. Eh, les jokers, en vrai, c'est trop bien. Hein. Les jokers, les gars, c'est vraiment trop bien. Hein. Je pensais pas que c'était aussi d'art. Géant ou électrocuteur En vrai, les gars. Parce que... Géant, j'aimerais bien l'améliorer. Parce que vous voyez, en général, le géant, genre géant cimetière, ça se joue beaucoup. Électrocuteur, c'est un peu méta comme carte. Si jamais tu as besoin de gameplay, je peux t'ajouter en ami et faire quelques games. Oh, grave chaud. Grave chaud. Envoie une demande si tu peux. Oh là là Les gars, on va être coaché par Walouf Eh Walouf, pas pour ce live-là, mais prochain live, je suis grave chaud. Euh, on va sur Discord et limite, tu me coaches avec le deck. Mais déjà, si je te vois le jouer, je vais un peu, euh, je vais un peu mieux comprendre. Le géant, il a été amélioré. Je prends le géant Ok, je prends le géant, les gars. Je prends le géant. Magnifique. Euh, séisme roquette. En vrai, la roquette, je pense que je la jouerai jamais de ma vie. Euh, le séisme, ça peut être dard dans un deck golem, en vrai. Hein. Gargouille ou... Vas-y, je prends les gargouilles. Eh, mais mes gargouilles, j'arrive pas à me rendre compte, là. J'en ai tellement. C'est 1500. Après, un moment, il faut 5000. Donc là, j'ai 6500. Donc j'ai pour améliorer au niveau 11 et au niveau 14. Du coup, il me manque 3000 en fait. Et j'aurai euh, assez de gargouilles pour les mettre niveau 14 alors qu'à son niveau 11. Cabane de gobelins, c'est très fort. Bully, je l'ai déjà niveau max, donc on prend du fût. Légendaire, attention la légendaire. Sorcière de la nuit du coup. Ok, pas de sorcière de nuit, c'est pas grave. En vrai, méga chevalier, c'est bien cancer, mais je prends. Et ma petite reine des archères c'est pas grave les gars, il fallait un moment où je pouvais pas choisir la reine des archères, mais du coup, roi squelette débloqué J'ai toutes les cartes du jeu frère J'ai toutes les cartes du jeu frérot J'ai toutes les cartes du jeu, carte possédée 106 sur 106 Je suis un monstre Et voilà, il me manque plus aucune carte. Il est où le roi squelette Oh là là. Pendant que le roi squelette, je sais que c'est un champion que quand tu le joues bien, il est très très très fort. Ok, on se met bien. Euh... Vas-y, je vais prendre les dragons squelettes en vrai. Fût à squelette. Mon zap, bah du coup il est niveau max. On va prendre du mortier. Euh... Ah Ah C'est quoi Je prends le l'extracteur juste pour pouvoir le mettre au niveau 12. Oh Oh Le raciste On le prend <laughs> Let's go Allez, légendaire, on prend quoi les gars Sorcière Putain, putain Putain Il me faut de la sorcière Ok, c'est parti Reine des archers, s'il te plaît, ça fait plaisir mon frérot Mec, la reine des archers, quand je vais la mettre niveau 13, je vais être trop content. Euh, alors attendez, du coup, sorcière de la nuit. Hop là, 7 jokers. Et voilà. On l'améliore au niveau 12. Et voilà. Et du coup, c'est parfait. Les gars, la sorcière de la nuit, je peux la mettre niveau 14. Parce que regardez. Coucou le clan Alors, <laughs> ça me tue dans le clan, on voit les champions que j'ai débloqués. Et ils ont dû rien comprendre. J'ai débloqué 3 champions en 10 minutes. Ils ont dû rien comprendre. Oh, il y a euh, il est revenu. Mais Shetty FL God, mec, c'est un mec, il vient dans notre clan il est trop, il est monstrueux, mec. il a 8200 trophées, il est monstrueux. Sauf qu'il est trop chiant. Parce que il vient, il part. Il vient, il part. Il vient, il part. Il est trop chiant, frère. Putain, mais attends, mais là, notre clan, il est surchité, frérot. Là, on a un clan vraiment chité Euh, alors, attendez, demande de carte. On va demander quoi Putain, je sais pas quoi demander, du coup. Est-ce qu'il y a une carte qui est pas... Mais du coup, toutes mes cartes vont être niveau max Soft marine. Putain, ça va être magnifique. Je sais pas quoi demander, les gars. Je demande quoi Méga gargouille Vas-y, je demande de la méga. Euh, alors, attendez. Euh, alors attendez, attendez, MDR, Chetty, ça se fait terminer en live. Eh les gars, est-ce qu'il y a des gens dans mon clan qui veulent m'échanger euh, des légendaires. Je vous donne... Eh, je vous donne un méga... Non, non. Je vous demande une sorcière de la nuit et je vous donne un méga chevalier. Eh ah wesh, vous êtes chaud normalement. Normalement, vous êtes chaud. Il y a forcément quelqu'un qui veut du méga chevalier. Normalement, il y a forcément quelqu'un qui veut du méga chevalier. Eh, mais en fait, j'ai même pas besoin. Attendez, en vrai, j'ai même pas besoin d'utiliser mes échanges. J'ai mes jokers. Je vais avoir des jokers dans les coffres. Ah ouais, mais je vais garder mes échanges en vrai, non J'en ai plus, rip. Ah. T'as pas autre chose Euh, vas-y. Oh Ah non, rien. Euh, la sorcière de la nuit. Si vous voulez, j'ai du pêcheur. J'ai du fantôme royal. J'ai de la mamie. Archer magique, je vous en donne pas, il est trop cheaté. J'ai ça. Ah les gars, là, là, là vous avez votre bonheur. Pas personne a son bonheur. Là vous avez votre bonheur. <laughs> Merde. Colanta le totem maudit le mardi 15 février. Les gars, j'ai trop hâte Le retour de Colanta Ça va refaire les soirées Colanta euh, les rouges euh, sushi. Oh là là, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, gros. Et là, je vais pouvoir vraiment mettre les LED rouges. Hein. <laughs> bah attends, mais tout le monde s'en fout. Du mineur. Putain, est-ce que je donne du mineur Vas-y, je donne. Oh Oh ANR, il a accepté Frané, il a accepté Let's go Ok, bah en vrai, les gars, de toute façon, en vrai, euh, en vrai, je vais utiliser mes jokers pour la mettre niveau 13. Et après, j'utilise le livre légendaire. Et comme ça, elle est niveau 14. Hein. On va faire ça, frère. Et bah, go. Pack opening, ma gueule. Hop là. Et merci le joker. Euh, on va prendre la Tesla. En vrai, la Tesla, elle est grave cheatée. Du coup, on prend géant. Euh, gargouille ou canon, on va prendre... en vrai, le canon, il est cheaté. Le canon est très fort dans les decks, euh, les petits decks un peu cochon, euh, cochons, des, decks, comme ça. Machine volante sur cheaté frère, elle est trop forte. Sort de foudre. Très très bien, le sort de foudre. Ok, petite légendaire de la sorcière, pourquoi pas Ok. Pourquoi il y a eu ce bruit là <laughs> J'ai pas compris le bruit. Euh, Zappy ou princesse En vrai, princesse. Et le champion la reine des archers, la reine des archers, la reine des archers Let's go Oh là là Dans 3, dans 3 reines des archers, je l'ai niveau 13. Ok, c'est parti. On continue. Par les gars, j'espère que je vais avoir assez d'or pour améliorer les, cartes. Il me faut de l'or, là. Il me faut beaucoup d'or, en vrai. Hein. Ok, zap ou géant royal Ah, mais du coup, mon zap, il est niveau max. <laughs> on va partir sur le géant royal. Fournaise ou cochon euh... Mais wesh, le coffre... Il fait des bruits bizarres, le coffre, frère. Il est chelou, mon coffre. Euh, fournaise ou cochon Fournaise, large, large. Canon, dragon squelette. On va prendre les dragons squelettes. Ça peut... Ils peuvent être dans des decks golem un peu pour accompagner. Je suis trop fan du golem, les gars. J'ai trop hâte qu'il y ait une nouvelle méta golem. Mais wesh, mon... Mais il casse les couilles, mon coffre. Euh, méga gargouille ou cabane de gobelins En vrai, cabane de gobelins. En plus, bientôt niveau 12. Oh, le PK. PK, c'est cool aussi. Hein. PK, c'est très fort, frère. Hein. Je sais pas très bien le jouer, mais PK, c'est très fort. Allez, la sorcière de nuit Merde euh. Let's go <laughs> mon, mon, mon coffre, il est trop chelou, frère. Attends oh, merde, ma story elle s'est pas mise. Elle est en train de se mettre. Oh, bah la princesse elle Bon bah tu sais quoi, pour la peine je te prends. Allez. Ok, champion, la reine des archers. Oh non Je prends qui là Chevalier d'or ou roi squelette Vas-y en vrai je prends le chevalier d'or. Ok. Oh non, j'ai pas eu de reine des archers. C'est quoi Ah, mais c'est dans le clan ah mais... <laughs> Ah il casse les couilles frère Eh le clan ils sont trop... Il a combien de trophées lui Est-ce qu'on le prend Oh On accepte On accepte Oh non il a quitté Je re j'ai compète Quoi Il va dans des clans compète Eh Shetty je comprends rien frère Oh du coup il est parti mais il va pas... Il va pas pouvoir revenir à cause de moi Oh merde, le pauvre. Pauvre Shetty. Je suis repassé premier. Aizen, eh, il est trop content. Hey eh, j'adore mon clan. Ils sont trop cons dans mon clan. Je les kiffe. Euh... Attendez, ça coûte combien déjà pour améliorer 4000 gemmes. Ok, en vrai, je En vrai, faut que je garde 10... Ah, faut que je garde plus, mec. En vrai, faut que je garde 15 000 gemmes pour tout mon or. Donc vous savez quoi les gars, on va ouvrir encore des coffres. Et faut, pas que j'oublie, faut que je garde 15 000 gemmes. Ok, 70 jokers. On prend du joker, c'est carré. Euh, gargouille ou fût à squelette Fût à squelette, en vrai fût à squelette, je vous jure qu'il est très fort. Hein. Euh, après, est-ce que je vais le jouer un jour J'en sais rien. Sorcier ou trois moumous Le sorcier. Sorcier, je kiffe. Oh, électro-esprit. Mec, l'électro-esprit, il est trop fort, mec il, permet de cycler, euh, il zappe les trucs, il est trop cheaté. Euh, guérisseuse ou cochon, putain, j'en sais rien. Vas-y, on prend les cochons. Oh Sorcière ou PK Vas-y, en vrai, PK, comme ça, PK, là, il va être niveau 13, bientôt niveau 14. Si un jour je veux faire un deck PK, je peux. Ok Légendaire Allez, la sorcière de nuit, frère Mais purée mais purée Je vais bouder, quoi Euh... Vas-y, en vrai, on prend le fantôme royal. Et attention, en champion. La reine, la reine, la reine, la reine Let's go, elle est là Il m'en faut plus que deux et allez, niveau 13 Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Magnifique, allez, on continue. Hop là, on prend du joker. Hop là Qu'est-ce qu'on a comme épique Allez, on prend du petit sort de foudre. Euh, en vrai, les recrues royales, c'est très fort. Le gobelin sarbacane large. Oh Oh non Oh, j'ai eu du golem, mais du coup, je peux pas en prendre. Bon, bah, en vrai, ça me fait 5000 or. En vrai, ça va, c'est bénef. Mais du coup, ça fait chier. Du golem <laughs> Je suis trop content. J'ai eu du golem. Euh... Ok, charrette à canon. Charrette à canon est trop forte. Et en légendaire, allez, s'il te plaît, là. Let's go Ma petite sorcière, putain, il y a deux heures, elle, je ne voulais pas l'avoir dans mes coffres. Et maintenant, je suis trop content. Euh, la reine La reine, elle est là Mec, elle est là dans tous mes coffres, elle. C'est trop d'art. Elle est là dans tous mes coffres. Je suis trop content. On continue. On a combien de jokers légendaires On en a 5. Il m'en faut encore 4, je crois. Et quand... Ah non, même pas. Comme j'ai eu une sorcière de la nuit, il m'en faut encore 3 et je peux, ah, je peux augmenter la sorcière de la nuit niveau 13. Hop là, machine volante. Esprit de glace. La moumou. En vrai, le fleur barbare, c'est trop fort. Le sort de foudre. Ah, quoique Le prince et prince ténébreux, maintenant, ils sautent au-dessus des ponts. Ils ont été améliorés, ils sont devenus trop cheatés. Ok, légendaire, qu'est-ce qu'on a Allez, mon pote Pas de sorcière. Ok, c'est dommage. Vas-y, on va prendre euh, du molos. On va prendre du molos. Et eh, en fait, vous avez vu les gars Attention, la reine ou pas Elle est là, frérot. Elle est toujours là. Je peux l'augmenter au niveau 13. Je suis trop content. Mais eh, vous avez vu ou pas Apparemment, il va y avoir une nouvelle carte. C'est un molos de lave. Mais euh, un molos de lave trop cheaté. Qui, quand tu le tues, il devient deux molosses. Et quand tu tues les deux molosses, ça fait quatre petites gargouilles. C'est vrai ou pas ça je pense pas que c'est vrai, parce que ça m'a l'air trop chelou. C'est la même carte que le Molos, sauf qu'elle coûte un d'élixir de plus, et quand il meurt, ça fait deux Molos, et les deux Molos, quand il meurt ça fait quatre euh, petits Molos. Mais j'y crois pas en vrai. C'est fake, on est d'accord, ça me paraît chelou. Euh, oh là là, Reine des Archers niveau 13, frère. Putain, par contre, maintenant, il m'en faut 20. Hein. Maintenant, là, les 20, là, pour la mettre niveau 14, ça va être un peu plus chaud. Hein. Ça va être un peu plus chaud. Après, en vrai, il y a juste à mettre... Euh, enfin, il faut mettre 200 euh, euros de gemmes. Et comme ça, j'ouvre euh, des coffres comme ça en boucle. Et comme il n'y a que 3 champions, il n'y a que 3 champions et à chaque fois j'en ai 2, j'ai beaucoup de chance d'avoir la reine et du coup en vrai, eh, ça peut aller vite. Mais il faut que je remette de l'argent, là je viens de mettre 500 euros, on va un peu se calmer. On va un peu se calmer. Michou qui joue cancer, deck de raciste. Wesh C'est un deck de raciste ça pour vous Je m'en fous, de toute façon c'est Walouf qui me l'a fait donc je le joue. <laughs> oh le, le gâchis de gemmes me fait pleurer là. Ouais c'est vrai que là euh, je gâche des gemmes. Parce qu'en vrai, utiliser des gemmes pour avoir de l'or, pour améliorer les cartes, c'est pas rentable du tout. En vrai les gemmes c'est trop fort de faire des super défis. Tu mets 100 gemmes, tu fais un super défi, t'essayes d'avoir 6, 6 victoires t'as tellement d'or que ça te rembourse les 100 gemmes. Mais euh, j'avoue que je fais un peu du gâchis de gemmes, mais bon. Hein. Pour le Molos, c'est vrai, je crois. Attendez, à si on va à l'arène 11, on voit qu'il va y avoir une nouvelle légendaire. C'est où l'arène 11 Ça, c'est l'arène 13. Mais c'est pas vrai, les gars, il a pas de nouvelle légendaire. Ah si Disponible bientôt. Oh Ça veut dire quoi bientôt ah ouais, attendez, en plus c'est dans la même arène que le Molos. Mais vous pensez que c'est vrai Le clan... Les gars... C'est vrai ou pas Que la new carte, c'est un Molos enragé. C'est vrai ou pas on va voir ce qu'ils disent. Allez, pendant ce temps-là, on ouvre un coffre. Les gars, j'aime trop ouvrir des coffres Let's go, je suis blindé audace <laughs> Ok, c'est parti. Euh, on prend du fripon, on prend de l'artificière. J'aime trop ces coffres-là parce qu'en plus, tu fais des choix. Je trouve ça trop cool. C'est trop captivant ouvrir ces coffres. Il est trop trop bien. Euh, vas-y, cabane de gobelins, je vais pouvoir passer niveau 12. Oh, la tornade la tornade, on la prend. La tornade est très très cheatée en vrai. Hein. Si tu sais bien la jouer, elle est trop forte. Euh, sorcière de nuit Ok, pas de souci. Et eh, la princesse, je l'ai souvent. Hein. Elle m'aime bien. Hein. Elle m'aime bien celle-là. Vas-y, on va la prendre. Et en légendaire, reine des archers. Let's go Bam euh... Lundi, il y a le nouveau pass royal. Tu auras le livre ultime. C'est vrai ou pas Ah putain, j'avoue s'il y a un nouveau pass royal lundi, parce que oui, là, il va y avoir une nouvelle saison bientôt. Si dans la nouvelle saison, je peux avoir un livre ultime, et que du coup, là, je prends la reine, mais au final, j'utilise le livre ultime sur la reine, parce que là, j'ai pas de livre ultime. Mais si j'en ai un lundi, et que du coup, là, je suis en train d'en prendre pour rien, je vais avoir le seum. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est sûr qu'il y aura un livre ultime dans le... Dans, dans, dans le pass. C'est pas sûr qu'il y aura un livre ultime. Parce que s'il n'y a pas de livre ultime, je vais avoir le seum de pas en prendre. Hein. Oui, il a raison, donc prends méga chevalier. Non, en vrai, non. Non, en vrai, je prends pas. Et au pire, si j'ai un livre ultime, bah, je l'utiliserai sur euh, le chevalier d'or plus tard. Hein. c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Il y en a tout le temps. Si, il y a toujours. T'auras jamais 20 reines. Il y a toujours un livre. À chaque fois, il y en a un. Ok, bon les gars, je prends du chevalier d'or. Mais j'espère il y aura un livre ultime. Bon, du coup, si lundi il y a un, un livre ultime, ça veut dire que je mets ma reine niveau 14. Mec, je vais être trop fort. Mais mec, je vais être trop fort, hein. Ok, petit dragon squelette. Euh, recrue royale, ça fait plaisir. Méga boule de neige. On va prendre les électrocuteurs. En vrai, en, défense ils sont trop forts. Prince ténébreux, j'aime bien aussi. Attention, légendaire, la petite sorcière de la nuit. Pas du tout. Archer magique, je le prends direct, il est trop cheaté. Et du coup, euh, du coup, du chevalier d'or, pourquoi pas hein. Bon bah let's go, de toute façon j'ai pas le choix Donc vas-y je le prends lui, comme ça lui je pourrai le passer niveau 12 aussi Ok, euh, je crois les gars que j'ai assez pour... Euh, ouais, j'ai 7 jokers. Let's go Sorcière de la nuit, niveau 13 mon gars Sorcière de la nuit, niveau 13 Oh là là là là Mais du coup, regardez, ouais. Là, j'ai pas d'objet magique pour elle, parce que le livre légendaire, ça marche pas sur les champions. Mais par contre, le livre légendaire, bah, <laughs> Ça marche, euh, ça marche sur la sorcière de la nuit. Donc sorcière de la nuit, niveau 14. <gasps> mec, là, j'ai un électrochité, hein. Bah, en vrai, là, je vais améliorer toutes mes cartes, les gars, non Oh, ça coûte cher. Oh, ça coûte cher. Oh, là, je fais du gâchis d'élixir, hein. Oh <gasps> bon, je suis trop content. <laughs> oh, par contre, là... Eh, mais je pense que, les gars... Euh, améliorer ses cartes sur Clash Royale, ça donne euh, de la dopamine dans le cerveau. Ça fait que ton cerveau, il fait de la dopamine et ça te rend heureux, je pense. Non, parce que pour de vrai, là, je suis trop heureux. Mec, là, j'ai un vrai deck. Hein. Là, j'ai un vrai deck. Deck fait par roi ouf. Là, c'est incroyable. Du coup, ils disent quoi par rapport au nouveau Molos Normalement, oui. Oui à skip. Ah ouais Mec, en vrai, c'est des mecs à 8000 trophées qui disent oui. Hein. Donc, je pense qu'ils disent pas de la merde. Hein. Oui, il aura moins de points de vie que le Molos actuel et il coûtera 8 élixirs. Donc, c'est vraiment vrai. Oh, il Nouvelle saison, je pense. C'est pour un défi le Molosse à skip. Ça m'étonnerait pas. Ah ouais, trop cheaté pour le ladder. Leak Royal a dit que c'était un bug, le Molosse et que c'était juste pour un défi. Ah, donc apparemment, les gars, la nouvelle légendaire, c'est un bug qu'elle a été... Parce qu'apparemment, elle avait été affichée dans le jeu, mais apparemment, c'est un bug. Et, euh, et du coup, ça a été utilisé. Et du coup, c'est pour un défi. Si c'était réellement un bug, il l'aurait réglé. C'est vrai. Après, ouais, je pense qu'ils disent c'est un bug pour pas spoil. Mais du coup, apparemment, il va y avoir un nouveau molosse. Bah, on verra. Hein. On verra, on verra. Oh, mec, j'ai tellement de cartes niveau max, putain. C'est un truc de fou. Euh, du coup, il me reste 10 000 gemmes, les gars. Sauf que j'ai plus besoin de garder de gemmes, puisque j'ai tout amélioré. Du coup, on va continuer, frère. On peut ouvrir... Vas-y, on en ouvre encore deux. Les deux derniers, les gars. C'est les deux derniers. Comme ça, je garde quand même 5000 gemmes. Je suis bien. Je peux faire des super défis à gogo. Allez, les deux derniers coffres. Euh, barbare ou horde de gargouille En vrai, horde de gargouille. Euh, méga gargouille de loin, frérot. Bientôt niveau max. L'artificière que je vais voir passer au niveau 12. Ça, ça fait plaisir. Euh, les électrocuteurs, je les trouve trop forts. On les prend. Mon bouliste, il est déjà niveau max, donc on prend le poison. Allez, bah du coup pas de sorcière de la nuit <laughs> Du coup je veux plus de sorcière de la nuit Mec ce pack opening il va trop vite euh, Vas-y en vrai le mineur il est très cheaté Et en champion Et eh ben on va voir ce qu'on a Oh mais j'ai encore chevalier Mais eh, en vrai heureusement que je veux plus de reine des archers Parce qu'il y a un livre ultime lundi hein. Parce que sinon j'aurais eu le seum hein. J'aurais été en mode deux fois d'affilée elle est pas là Mais du coup chevalier d'or Allez ça part Magnifique Le dernier coffre les gars le dernier coffre de Spark Opening C'est parti mon frérot Monkey Gamer va sortir 5 francs suisse, merci les gars Enfin, t 5 dollars canadiens. Merci pour tous les dons, tous ceux qui mettent des pouces bleus, tous ceux qui s'abonnent, merci beaucoup les gars. Hop là Hop là Magnifique Petit joker légendaire, on va prendre du mortier, j'ai un peu le seum. Euh... on prend les dragons squelettes. Géant royal, je le trouve nul. Hein. Je le trouve trop nul le géant royal, il a pas assez de vie. Euh, fournaise, fournaise trop cheatée. <clears throat> non mais parce que l'Arkix il est pas très bon. C'est pas que j'aime bien lui, mais c'est que l'Arkix il est pas très bon. Euh, ok, on prend du bourreau. Légendaire, attention, qu'est-ce qu'on a ah, Ok, bah du coup on va prendre la bûche. Après je peux avoir 20 000 or quand même. Hein. Je peux avoir 20 000 or en vrai, c'est quand même cheaté 20 000 or. Ouais non, on va prendre la bûche. Ok, et champion, Chevalier d'or Putain, je te jure, ça, ça me rend triste de l'avoir et de pas la prendre. Allez, chevalier d'or. Si lundi, il a pas de livre ultime, par contre, les gars, je vous en voudrais. Et eh bah ben, les gars, fin du pack opening, hein Fin du pack opening, on a un nouveau deck fait par Wallouf. ouf. Je pense que là, les 6300, on peut les atteindre. Déjà, je suis passé niveau 14. Euh, mon deck, c'est un nouveau deck un peu plus méta. Je pense que là, on peut aller à 6300 trophées. Allez, c'est parti. C'est parti intense ce pack opening. Mais là, c'était giga pack opening. Hein. Ah là, les gars, c'était big, big pack opening. Attendez, je viens d'avoir un message de Walouf. Oh, Walouf il m'a dit il y a un livre ultime lundi, ne t'inquiète pas. Je suis trop content. Oh, je suis trop content. Mais les gars, c'est mon jour de chance. C'est mon jour de chance. Euh, et le prochain live, tu me dis, on se fait ça. Ok, magnifique, il m'a envoyé une demande. Attendez, je vais juste accepter sa demande, les gars, sur mon tel. Putain, le crack. Walouf. Euh, du coup, là, Walouf, t'es dispo ou pas Pour. Euh... Oh, j'ai Walouf dans mes amis, les gars J'ai Walouf dans mes amis T'es dispo ou pas pour tenter de jouer le deck et je te regarde faire, comme ça j'apprends à jouer Théma, regardez les gars. Ami. Walouf Il est là, vrai Il est là Il m'a dit quoi il m'a dit oui je suis dispo, bah magnifique Et bah Walouf j'attends que tu play et je te regarde jouer, je regarde un peu les moves que tu fais et tout Putain, mais frérot, mec, on est 15 en ligne dans le clan, c'est trop beau. Et combien de gemmes notre clan là Parce que j'ai vu Walouf, il est dans le Gotha Gang. Je suis pas très content, il est chez la concu. Euh, putain, ouais, je comprends. La concu, elle est quatrième quand même. Ok, attends. Ah, il a lancé, il a lancé, il a lancé Allez les gars On va regarder. Les gars, il y a Walouf qui joue mon, mon nouveau deck. Il m'a créé mon nouveau deck. Là, il est en train de le jouer. On va analyser un peu comment il le joue. Et, euh, et on va voir. Il est en game quoi là Il est en game de super défi, je pense. Ok. Il est contre un deck. Euh, ça, ça, ça ressemble à un bon deck cochon, ça. Ah non, ça, c'est un bait. Je pense qu'il est contre un deck bait. Ok. Donc la petite sorcière de la nuit, petite archère. Putain, à dire que toutes ces cartes, je les ai niveau max. Sauf la reine. Pas encore. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça attaque juste le terrain. Hein. Oh, le mortier Wesh, il compte un deck mortier Ok, l'armée de squelettes, histoire de tempo un peu le mortier. Oh, les barbares d'élite sur le mortier, bah oui Ah bah oui Tu veux qu'il fasse quoi, là Attends, mais là, les barbares d'élite, ils vont taper, non Oh, là, le mec, il est en train de mettre trop d'élixir. Attends, mais il est trop fort. Bah attends, mais il est trop fort Bah attends, mais c'est magnifique Les gars, on a un deck de fou. Après, là, c'est Waleouf qui le joue aussi. Après, ça va être moi, ça va être euh, pas pareil. Oh, le golem qui est lancé Le golem qui est lancé direct, hein Oh, il a pas attendu. Après, il sait qu'en face, il a utilisé trop d'élixir, là. Donc, il savait qu'il était bien en, élixir et qu'il voulait lancer le golem. En plus, golem contre un deck mortier, mec. Du coup, il met la sorcière de la nuit loin derrière. Ok, ça, je savais pas. Donc si tu accompagnes le golem avec une sorcière de la nuit, tu la mets loin derrière. Ça, je savais pas. Oh, l'armée de squelettes de l'autre côté. Du coup, il est, il est obligé de défendre. En plus, ça va niquer le mortier. Ah ouais, mais du coup, en fait, la sorcière de la nuit, elle a généré plein de chauves-souris. Oh là là Et la reine des archères de l'autre côté qui est invisible, qui gratte la tour. Mais attends, mais wesh Mais wesh, il lui a roulé dessus, là Les barbares d'élite au milieu. Ouais, là, c'est vraiment... Là, il attaque, hein. Là, ça y est, il a, il a fini la défense. Mais attends, mais il l'a éclaté, là. Mais les gars, le deck, il est monstrueux. Ok. Il y, a le petit mortier qui a été mis au milieu, mais défendu avec la sorte. Oh là là, bah le golem sur le mortier, bah alors là. Bah alors là, frérot, bonne chance. À la sorcière de la nuit qui meurt, dommage. Le petit zap, c'est quoi là qu'il a pas joué encore Ah, c'est la boule de feu. C'est vrai que la boule de feu, il l'a pas encore joué. Voilà le mortier. Euh, bonne chance, frérot. Oh, la roquette pour défendre la reine des archers, carrément. Oh Mec, le mec en face, il panique. Hein. Mais mec, il lui a roulé dessus en vrai. Hein. Au final, ça passe. Au final, il y a que 1-0, tu vois. Sauf que il est, a pas été dans la merde une seule fois. Hein. Il a vraiment dominé. En fait, c'est pas un deck si défensif. C'est un deck où quand même faut mettre la pression à l'ennemi, j'ai l'impression. Moi, dans ma tête, ça aurait été plus un deck pour défendre. Parce que t'as vu Golem, moi Golem, ma strat quand je joue Golem, c'est je défends toute la game. Et en fin de game, je mets mon Golem et j'attaque avec. Ok, la boule de feu sur la cabane pourquoi pas. Le zap, qui touche la tour aussi. Oh, cabane de bas. Ah, il est content un deck Mais attends, mais il joue contre des decks chelous, frère. Ah, mais je suis mort, on voit, il a une victoire et zéro défaite. Vous croyez qu'il fait un 12 victoires avec ce deck ou pas Ok, là, il attaque pas, là. Pour l'instant, il défend. Mais wesh Oh, le golem Oh, il a vu qu'il avait posé la fournaise en face. Il s'est dit, il a plus de bâtiment pour défendre mon golem. C'est le moment d'attaquer. En plus, du coup, le golem, il a couvert la... La sorcière de la nuit. La sorcière de la nuit, elle est en train de faire spawn plein de chauves-souris. Mec, par contre, il a un peu gratté l'ennemi à droite, hein. Ah là, je pense que ça va être un combat compliqué là pour lui. Hein. En vrai, là, je vois pas comment il peut un peu gagner. Parce que le problème du deck Golem, c'est que c'est un deck lent à attaquer. Et en face, c'est un deck spawner. Donc c'est un deck qui s'installe. Ça veut dire si le golem il est trop lent à attaquer, lui il va s'installer en face. Je sais pas si je dis de la merde, mais oh Oh l'archer mais eh, mec, la reine des archers, si elle est pas défendue. Oh Mais gros, elle fait limite tomber la tour. Est-ce qu'il va mettre un golem là Je pense. Je pense là, il met la sorcière de pour, pour attendre et mettre le golem. En vrai, il a réussi à bien gratter, hein. Oh, il met le golem au fond au final. Ok. Ok, ok. Putain, la fournaise avec la gavane de gobelins. Mec, l'autre, il a même plus de cartes à poser. Oh là là Le sorcier, il s'est fait exterminer. Zap, boule de feu. Ok, l'armée de squelette qui a été mis au bon moment parce que j'allais dire, il va se faire défoncer. Le golem qui pète sur la tour. Eh, ça devient tendu, là. Hein. En vrai, il arrive à gratter, hein. Je pense là il met une sorcière de la nuit loin. Comme ça après il met golem au pont si je suis pas con. Voilà. Et là, et là, et là ça va faire mal. Et là je pense que là... Ouais là ça va faire mal. Hein. Là le mec en face il est obligé d'utiliser ses bâtiments pour défendre. Donc il peut plus s'installer. Ah, en vrai il a géré hein. Oh là là La reine invisible Elle fume le sorcier Oh même pas c'est dommage eh mais en vrai, attends, il, arrive pas à passer, hein En même temps, Dexponer, c'est relou. Hein. Eh Dexponer, c'est trop relou à jouer. Enfin, jouer contre un d'exponeur c'est trop relou. Par contre, c'est trop satisfaisant à jouer, je trouve. Quand tu vois toutes tes troupes s'accumuler, là, c'est trop refait. Oh, la bonne boule de feu sur la mamie sorcière en vrai, là... Euh, là, moi, je serais lui. Je sais pas c'est si... Oh, les barbardés, j'avoue, il les a pas joués Là, moi, je serais lui. J'essaye de cycler ma boule de feu. Parce que là, il boule de feu deux fois. Il a gagné, en vrai. Est-ce que c'est ce qu'il va faire Je sais pas. Ouais, je pense. Regardez, il met une sorcière de la nuit de l'autre côté pour défendre. Il met le golem ici, histoire de tanker, et en même temps, golem, il part en attaque. Ah non, je sais pas si... En vrai, non. Ah, en vrai, non. Il essaye pas de le finir à la boule de feu. Aïe. Oh, le bon zap. En vrai, il va le finir autant. temps hein. Ah, l'ennemi, il essaye d'utiliser le poisson le poison un peu pour gratter. Golem défensif. J'aime bien moi faire ça. Le golem au milieu juste pour défendre, pour casser les couilles. Ok, là il gratte à la boule de feu. Il a vu que l'ennemi il essayait de le gratter au poison, du coup il gratte à la boule de feu. Bah c'est bon là en vrai il a gagné je pense. Putain c'est quoi ce combat frère Il est interminable Oh la boule de feu Et le zap Et c'est la victoire pour moi le ouf Putain Ah ouais sacré combat hein. Putain bah GG hein. Pente il enchaîne les victoires. Donc comme quoi le deck... Mais c'est bien parce qu'en vrai là je le vois jouer contre trop de decks différents. Et du coup, euh, enfin les deux decks ils étaient grave différents. Du coup euh, j'essaie un peu de comprendre. On se regarde encore un ou deux combats et après j'essaye de le jouer. Ok, il y a un bourreau, mais des petites archères font de map. Après, c'est dommage, je vois pas sa main de départ. Parce qu'après, ce qu'il fait, ça dépend aussi de sa main de départ, tu vois. Oh, le bouliste bourreau. Ok, c'est chelou, ça. Là, moi, je mettrais un peu les barbares d'élite, je pense. Ah, même pas. aïe. Ok, en vrai, il a pas défendu énormément. Par contre, voilà. Par contre, là, il balance le golem. En face, il y a plus d'élixir pour essayer de renvoyer un push ou de défendre. Donc, euh, là, le push qu'il va envoyer, ça va faire mal. Mais bon, j'avoue que moi, j'aurais mis les barbares d'élite pour défendre, mais... La preuve que c'était pas le bon truc à faire, hein. il s'est fait prendre 1000 PV, mais là il va envoyer un contre-push mon gars. Ah, il y a le PK. Ah, comment il va faire Oh, attends, mais mec, c'est trop intéressant Il y a que des... Oh, ben oui C'est un génie, frère Du coup, le golem, il passera peut-être pas, mais les barbares d'élite, ils sont passés, frérot Oh, mais gros, c'est un génie En plus, il avait son zap dans sa main, au cas où s'il mettait une armée de squelettes ou quoi. La reine des archères, il va la rendre invisible, je pense. Ah, même pas. Putain, il connaît trop bien. Il connaît trop bien. Moi, là, j'aurais pensé que la reine des archers se serait fait tuer. Hein. Mais même pas. Il a juste utilisé un zap. Là, il la rend invisible, comme ça, elle détruit le bouliste. Mec, trop fort. Mec, il est trop fort. Et hein. Walouf, eh, il est trop fort. <laughs> le mec en face, il Frérot, tu sais pas t'es contre qui Il y a une vidéo qui va sortir pour la nuit d'Inox. Ouais, bah demain sur la chaîne d'Inox, c'est... Oh Attends Oh, il push pour les trois couronnes, là Attends, il lance le push pour les trois couronnes. Pendant que le PK... Oh, PK cimetière Bah, il met... il... va mettre le zap sur le... Ah, même pas l'armée de squelette, j'avoue. Putain, mais il a trop bien défendu. Je suis choqué, wesh. Et du coup, et du coup de l'autre côté, mec, il y a un golem sorcière de la nuit pas défendu. Oh, la sorcière de la nuit, elle va se faire buter, c'est dommage. Ok. Ok, les barbares d'élite au milieu qui ont pas pu être défendus. Bah là, c'est 3 couronnes, hein. Ah, même pas. Est-ce que vous pensez y 3 coucou Non, c'est pas possible. Ok, la sorcière de la nuit qui lave. Mec, elle a lavé toute la map. Et en vrai, il y a moyen de trois coucous là. Petite boule de feu. Est-ce que ça passe Ah, ça passe pas Oh, dommage Mais attends, mais il est trop fort Mais il est trop fort Walouf, je regarde encore un dernier combat, après je joue. Parce que j'ai envie de jouer là. Dernier combat, Walouf. Attends, je vais lui dire. T'es un monstre, wesh. Il est trop fort. Dernier combat, après je tente de jouer. Ok, c'est parti. Ok. Armée de squelettes. Il a mis une, armée de squelettes agressive pour voir avec quoi il défendait. Mais par contre, du coup, il a défendu avec la tombstone. Et voilà. du coup, il envoie le golem et il aura rien pour défendre le golem. C'est un génie. C'est un génie. Par contre, là, ça peut faire mal. Oh, il a trop bien défendu. Attends, mais il est trop fort, wesh. Il a utilisé la boule de feu pile au bon moment. Wow. Poison là, je suis pas sûr qu'il soit... Euh, ah, quoique... Bah non, en vrai. Je de la nuit, elle en vie. Les chauves-souris avons fumé le bébé dragon. Oh, je sais quel deck il joue Je pense qu'il joue Golem. Ah non. Il, est, il joue quasiment... Oh, mais elle, elle va faire trop mal la Reine des Archères. Putain, mais wesh il a envoyé un push, il a foudroyé sa tour. Ok, les barbares d'élite. La tombstone qui est mal placée. Le barbare d'élite qui prend la tour. Et les barbares d'élite font trop mal, wesh. Mais il est incroyable ce deck. Hein. Il a détruit sa tour et ils ont le même nombre d'élixirs. Mais si, et eh, en vrai, il y a moyen qu'en face le mec joue golem. Parce que vous savez... Ah non Ok. Parce qu'en vrai, son deck, il ressemblait au deck... Euh, au deck que je jouais. Le zap, là. Ok, zap un peu tard, j'ai l'impression, quand même. Hein. Ah, là, il, a pris cher, hein. Moi, en général, j'utilise les archères pour défendre le, le, cimetière. Ça marche quand même bien. Lui, je sais pas pourquoi il utilise l'armée de squelette. En vrai, il connaît mieux le jeu que moi, donc je pense que le mieux, c'est de jouer l'armée de squelette, mais... Ok, il a envoyé un golem bien agressif. Le golem qui va bien taper. Ah là, il joue les archères. Avec les BBE pour tanker. Mais du coup, la tornade... Ah, comme quoi eh. eh, ça a trop bien défendu hein Eh, voyez, en vrai, les archers... Après, peut-être les avaient pas tout à l'heure. Mais les archères pour défendre le cimetière, ça, ça passe trop trop bien. Le poison et ça suffira pas. Et je pense... Ah, le cimetière qui est envoyé Ok, bah il a les archères. La tornade, il a remis l'armée de squelettes pour être sûr. Et c'est magnifique, c'est encore une victoire de Wallowouf. Incroyable. Ouais les gars, il y a un bug. À chaque fois ça me met, j'ai un ou quatre spectateurs. Du coup, je sais pas combien vous êtes. Mais merci d'être là. <laughs> bah Walouf, quel, quel crack, hein Ok, les amis, j'ai eu l'entraînement de Walouf, j'ai eu l'entraînement de Walouf, il a joué ce deck qui m'a fait. Euh, on a bien vu comment il le jouait, et bah j'ai envie de vous dire, ça va être à moi de le jouer. En game classé, on va tenter les 6300 trophées, j'aimerais bien passer à 6300, je pense qu'on peut le faire. Je pense que ce deck est pas mal, et même très fort, donc j'ai pas d'excuses, on va voir ce que ça donne pas, là, j'ai pas d'excuses, les gars. Hein. Je suis niveau max. Il m'a dit bonne chance, BG. Oh, le boss. Là, les gars, j'ai toutes mes cartes niveau max, sauf la reine des archères. Mais même moi, je suis niveau max. Je pense que ça, ça peut être pas mal du tout, là. Allez, c'est parti. Bonne chance. Oh là là là là là là, j'adore. Je suis niveau 14, frérot. Ok, sortir de la nuit. Oh, il joue golem d'élixir. Je panique. <laughs> je sais plus quoi faire. Vous pensez je golem ou pas non, parce que là, le problème de golem... Oh merde, non Je l'ai mal placé, mon ma des archères. J'aurais dû la placer un peu vers le golem d'élixir. Putain, merde. Le, le golem d'élixir, on est d'accord, il fait pas de dégâts quand il pète. Non, il fait pas de dégâts. Si, un peu, je crois. Ok. Ok, euh, on est à peu près à égalité. Je sais pas si j'ai bien défendu. Je pense que j'aurais pu mieux jouer. Je pense que j'aurais pu mieux jouer. Mais... Et eh bah du coup, moi je vais golem. Hein. Il joue golem d'élixir. Donc euh, je sais que là, il va pas me sortir un cochon. Oh, zappi par contre. Ok, il a zappi pour défendre mon golem. Pourquoi pas Pourquoi pas Hop Petite sorcière de la nuit fond de map. Comme ça, elle génère des, euh, des chauves-souris. Je zappe pas, je zapperai après. Oh le mauvais zap. Oh le mauvais zap. Le zap mal, timé. Ah j'ai le seum. Du coup il a trop bien défendu mon golem, je suis dégoûté. Oh le bâtard. Oh non j'aurais dû mettre l'armée de squelette. Oh let's go Let's go j'ai trop bien joué Enfin je me suis trop bien rattrapé je me suis trop bien rattrapé. Mais euh... Vous pensez que je golem là Je golem. Putain, je joue mal les gars. Aïe. Non, tu pas mon... Putain, j'ai le seum. Hum -hmm. Ah, le chien. Oh non, il prend ma tour, je suis dégoûté. En vrai, les gars, là, je dois reconnaître que j'ai quand même très mal joué. Hein. Putain, mais ces gargouilles, elles me rendre fou. Aïe J'ai oublié Les gars, je joue trop mal. <gasps> Non, je joue trop mal, là, c'est une honte. Je fais n'importe quoi, les gars, je suis débordé. Ça compte pas, ça compte pas, cette game compte pas. Cette game compte pas. Je, je jouais euh, en stressant. Je jouais en stressant. Cette game ne compte pas. <clears throat> Alors, euh... <laughs> Eh, mais en vrai, je me rends compte, jouer un deck que t'as pas l'habitude de jouer, c'est vraiment grave durant. Hein. Parce que du coup, il y a des cartes que normalement je sais trop bien défendre, et ben là, j'étais en mode, attends, je mets quoi C'est quoi là le meilleur Et du coup, je faisais n'importe quoi. Mais en même temps, là, je jouais après ouais, le ouf. Donc, euh, je savais, c'était compliqué. Là, normalement... Hmm J'aurais dû zap. Et merde. Pour moi, il n'y avait pas besoin de zap. Toi, viens là. Hop là Oh là là Oh le bon, le bon moment Alors là, je sais pas ce que je fais, si c'est bien, mais j'aime bien faire ça, moi. Un golem qui permet de tuer son attaque et... Après, j'ai un golem, mais du coup, je vais pas pouvoir bien l'accompagner, mais il a bien défendu, tu vois ce que je veux dire Moi, j'aime trop faire ça. Là, vais peut-être un peu trop attaqué. Ouais, là, j'ai trop attaqué. On va sortir la nuit, on va se faire défoncer. Ah, quoique. Let's go. Ok. Ok, je lui ai fait mal en vrai. Bonne défense, non Ça m'a l'air pas mal. Oh non Oh ça Est-ce que ça va utiliser l'élixir du coup Non. Attends mais... Oh le bâtard Attends, parce que là, je suis dans la merde. J'aurais du boule de feu, non Oh, le chien. Oh là, il m'a fait mal. Mais wesh Oh, les gars, je suis débordé, j'ai plus d'élixir. Oh, sa mère. Là, bah, il m'a niqué. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Oh, mais wesh Aïe, aïe, aïe Non Non Mais c'est pas possible, je suis une merde ou quoi Mais attendez, les gars, je sais pas jouer. Attends, mais je suis choqué comment je sais pas jouer, là. Oh, attends. Là, c'est un peu lui qui est débordé, mais... Oh, fait chier, il a trop ce qu'il faut. En vrai, j'aurais dû mettre les barbares d'élite du même côté que le golem. De toute façon, il me faut deux tours, c'est mort. Je suis con, j'ai oublié, j'ai perdu mes deux tours. Pas d'excuses. Non mais en fait les gars le problème c'est que je joue après Wall le ouf Du coup j'ai une pression J'ai une pression supplémentaire Tu vois ce que je veux dire ou pas <laughs> Merde Attendez Là et, eh, eh, là je joue Comme si c'est le deck que je joue depuis 10 ans Je sais quoi faire faut, En fait faut que j'arrête d'hésiter avant de poser mes cartes Ok, artificière, 3 d'élixir. Moi, je mets une des archères, 5 d'élixir. Pas de soucis la reine des archers. Aïe, il va me la tuer ou pas Eh, tu sais quoi, frère Je vais jouer comme j'ai l'habitude de jouer. En vrai, je peux me permettre de placer un golem parce que j'ai l'armée de squelettes. Et l'armée de squelettes, elle peut trop bien défendre. Ok. J'arrive pas à savoir ce qu'il joue le mec en face. Ah bah tiens Ah bah tiens Ah bah tiens, voilà quelqu'un Est-ce que je... Machin défensif Non. Par contre là, mon pote, vous allez pas la toucher, ma reine. Putain, il a trop bien joué sa boule de feu. Est-ce que je barbare élite Je barbare élite Et si jamais j'ai un zap Est-ce que j'ai bien joué mon zap J'ai mal joué mon zap. Oh si ça tape en vrai Ok, ok. Ah si ça a bien tapé Eh les barbares d'élite ils font vraiment mal hein. Je défends son... Non, eh, je... vais pas défendre son bombardier. Je, sais pas s'il fait mal lui déjà. Je pense qu'il meurt vite donc ça va. Ouais voilà il envoie, ouais ça passe. Ok. Là ça va faire un petit combat de golem là hein. Ah j'aime bien Combat de golem mon gars Hop là, la sorcière de la nuit, elle va générer. Oh, il joue comme moi, j'adore Hop là, juste pour le déborder. Je sais pas si c'est un bon truc. Ok, c'était pas méga ouf ce que j'ai fait. Aïe Ah Oh non, j'ai paniqué. Oh, fais chier. Oh, vas-y. Oh, vas-y, j'ai le seum. J'ai pas défendu et du coup, vas-y. Putain, je suis obligé de défendre son golem, mais du coup, j'attaque pas. Oh, merde. Mais comment j'arrive à être tout le temps aussi débordé, gros La vie, je me fais tout le temps déborder. 3 défaites d'affilée, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'étais tellement heureux, mec. J'avais un deck, je me disais, c'est bon, j'ai gagné. Je fais trois défaites d'affilée. J'ai envie de pleurer. Attends, il m'a envoyé quoi Tu défends pas assez avec les BBE tu joues avec une nouvelle carte qui est la reine et je vois que tu veux tout le temps la jouer MDR. <laughs> J'avoue que je la pose tout le temps la reine. La reine, je la pose tout le temps. Ok, je défends pas assez avec les BBE. Ok, ok, c'est noté. Ok, c'est noté. Merci, moi le ouf. Il analyse un peu mes games et il est en train de me conseiller. c'est un crack. Hein. C'est un crack. Ok, on va voir. J'avoue que j'ai envie tout le temps la jouer, la reine des archers. Bah, tu sais quoi, je vais la jouer dès maintenant. Ok, on va voir ce qu'il joue. Est-ce que je peux me permettre de jouer le golem ou pas Ok, la boule de feu. Je vais attendre un peu. Là, il va mettre un truc. Bon. Oh, le pouvoir au bon moment. Oh, ça gratte la tour. Oh Là, un délicieux il a été rentable. Non J'ai bien fait. Oh, merde. Et eh bah là, mon pote, je défends pas assez avec les BBE, c'est noté. Pas bah, magnifique. Les BBE, ils ont défoncé l'Arkix. Vous pensez que ça c'est bien Armé de squelettes pour accompagner un golem Oh il a mal joué sa bûche là Bah au final c'est pas dégueu hein Ouais c'est pas dégueu <laughs> T'es là le petit squelette J'aurais peut-être dû zap même. Comme ça, le squelette, il aurait fumé son archère et il aurait gratté la tour. Là, je suis pas mal, là. En vrai, contre un des Kix normalement, je suis obligé de gagner. Ok, sorcière de la nuit. Est-ce que j'attends et je balance un golem au pont Parce que là, il va pas s'y attendre. Vous savez quoi, ouf, Des fois, il faisait ça, mais est-ce que c'est vraiment bien Je le fais, tant pis. Faut pas... Oh, merde Boule de feu bûche, ça la tue, fait... Oh, j'aurais peut-être pas dû envoyer la reine des archers, là. C'est vrai que je la joue tout le temps. Attention, là, elle va faire mal. Ah oh, non, il a mis le chevalier au bon moment. Ok, ok, ok, ok. En fait, je joue pas assez les barbares d'élite. J'ai pas à au bon moment, c'est pas grave. T'as les barbares d'élite, ils démontent son arc X. Hein ça va gratter un peu. C'est pas grave. Ouais, là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné, les gars. Oh, le bâtard, il va bûche. Oh non Reviens Tesla, let's go Est-ce que je BBE de l'autre côté En vrai il a utilisé tous ses squelettes et tout Putain, mais wesh Il me rend fou à cycler comme ça Ah, par contre, non Du coup, là, il va Arkix, là. En vrai, attends, mon barbare d'élite, il fait mal, hein. Attends, mon barbare d'élite Mais wesh Oh, il a trop le seum. Mon barbare d'élite, il l'a démonté, frère. Bah là, je... en vrai, j'ai plus qu'à boule de feu zap, mais j'ai même pas envie. J'ai envie de le fumer à la loyale. J'ai envie de le fumer avec mon golem. <laughs> ouais, il a compris qu'il avait perdu. Ok, let's go Ma première victoire avec mon nouveau deck Let's go Et là, vous allez voir, là, ça va être que des wins, les gars. Là, vous allez voir, ça va être que des wins. Il suffisait quoi, le il m'envoie un petit message et c'est gagné. Ok, vous êtes prêts au bas Bonne chance. Merci. Bonne chance. Ok, petite sorcière là la nuit, fond de map. Euh, je sais pas si j'ai bien fait. Putain, ça m'a fait chier ça quand même. Ok, petite bûche. Toi, tu dégages. Eh je l'aime vraiment pas. Hop là Oh, du coup, la sorcière de la nuit qui va gratter. Oh, magnifique. Il a utilisé sa bûche tout à l'heure. Oh là là, mais ben là, c'est pas... Eh, là, c'est pas dégueu, là. Comment il va défendre Ok. Bien défendu en vrai. Il est bon. Hop là, j'envoie un golem. Allez, il a plus son cochon. Il va essayer de le cycler, vous croyez Oh, dommage. Le golem, il aurait un peu plus avancé, ça aurait activé ma tour du roi. Pourquoi il utilise sa bûche dans le vide Il est trop con. Il sait que j'ai l'armée de squelettes. Ta bande, j'aurais dû euh, mettre ma sorcière de la nuit depuis longtemps. Et eh, je vais la mettre de l'autre côté. Oh, le bâtard. Putain, j'aurais dû la boule de feu depuis le début. L'artificière, elle a trop fait le taf. L'artificière, elle a trop bien défendu. En fait, j'ai mis la reine des archers pour rien. Je l'ai mis, mais du coup, j'ai pas assez accompagné mon golem. C'est pas dégueu, là, les gars. Hein. En vrai, je suis en train de gagner, hein. En plus, je sais qu'il joue cochon. Donc il n'arrivera pas à me surprendre. Ok, barbare d'élite, c'est parti. On va voir comment il va défendre ça. Hop là Mon zap, il était peut-être en trop, non Oh, quoique. Ah. Au moins, il a dû beaucoup défendre. Par contre, là, s'il met un cochon derrière, ça va être relou. Et c'est ce qu'il va faire. Ah non, il le met devant. Ok, les squelettes, ils ont eu le temps de défendre. Hop là, le golem devant. Eh, j'aime trop accompagner mon golem avec des archères. Toi, tu dégages. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, le temps de tirer, j'ai le Ma sorcière de la nuit, je la joue mal, je pense. Mais wesh, il me rend ouf avec son artificière, là. Eh, il cycle trop vite son deck. Oh, attends, ça va gratter quand même. Oh, ça gratte Je sais pas si j'ai bien joué là, moi, avec squelette. Oh le bâtard. Merde. Je l'ai trop laissé me gratter là. Oh j'ai le seum, mais je pensais pas que le cochon il allait faire aussi mal. Oh j'ai pas assez défendu le cochon. Mais d'où le cochon il fait aussi mal frère En plus là il va vouloir me gratter au foudre cochon. Oh non Non je vais perdre comme ça, j'ai trop le seum. Oh j'ai trop le seum. Dis-moi qui rate son foudre. Mais wesh, mais le cochon, d'où il fait aussi mal, frérot Non mais mec, je me suis fait surprendre par un cochon, je suis une merde. Je suis une merde. J'ai réussi à me faire surprendre par un cochon. Alors que tout le monde sait qu'un cochon, il faut le défendre. Moi il perd ça. Ouais, là, j'avoue. Là, j'avoue, les gars, je suis une quiche. Hein. Là, j'avoue, je sais pas comment j'ai perdu ça, là. Putain, j'ai trop le C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. On se reprend. <laughs> ok. Petit sorcier fond de map. Putain, bah... Je sais pas quoi faire, là. Vas-y, j'envoie un golem, frère. Hein. Ma sorcière de la nuit. Ah euh, attends. Oh non. Ok, c'est bon, le sorcier, il attaque la tour. Ok, ma... Oh, l'armée de squelette. Aïe. L'armée de squelette elle a quand même bien fait le café. Hein. Par contre, là, mon golem, il s'est fait défoncer, là. Putain, j'ai tué ma game d'avant. J'ai encore le seum, frère. J'ai Oh non, mon zap il est arrivé trop tard. Je te jure, j'ai encore le seum de la game d'avant. Ok. Putain, j'ai pas mon zap. Boule de feu pour défendre le feu à gobelin. En vrai, euh, là, c'est ce que j'avais de mieux, non Allez, c'est reparti. En plus, il a mis son sorcier. S'il met ses bébés e maintenant, je mets mon armée de squelettes. Si met ses bébés plus tard... Euh, bah là, j'avoue... Oh, mais là, je suis trop con, là. Bah ouais, les gars, mais non, je suis trop con. En fait, j'essaye trop de jouer comme un pro que du coup, je défends pas. Parce que je me dis non mais si je défends je vais utiliser trop d'élixir pour rien Et du coup je défends pas Du coup bah j'utilise pas d'élixir Mais après je me fais enculer ma race et en plus, en face, il défend bien, putain. Oh. Oh, le Oh, le bâtard. En vrai, les gars, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Faut que je joue comme je sais jouer. J'arrête d'essayer de faire joueur pro. Je joue comme j'ai l'habitude de jouer. Hop là, le bon zap. Oh, ça fait mal quand même. Putain, son armée de squelettes de mort, là. On attaque des deux côtés. On met... Oh, le bâtard. Allez C'est bon, les enchères après la tour Non <laughs> Let's go Oh, putain, j'ai eu peur Oh, j'ai eu peur Oh, j'ai eu peur Ok, c'est bon, ça va mieux. Ok, ça va mieux. Allez, les gars, on continue. Allez, on continue. Eh là, ça y est, je veux que des victoires. Eh, je veux que des victoires, là. Allez, bonne chance. Toi, mec, Gabin, t'es pas au courant, mais t'es fini, mec. Armée de squelette agressive. Oh, la bonne armée de squelette agressive. Il a plus d'élixir. Merde. Euh, attendez, là, je panique. Euh, parce que du coup, j'ai plus l'armée de squelette pour défendre lui. Dis-moi que la reine des archers a tué la princesse. Let's go. Mais du coup, elle va se faire fumer. Sauf si elle devient invisible. Oh ça défend bien. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Après, les archères vont me faire un peu mal, mais ça va. Et j'envoie un golem. Allez, c'est parti. En vrai, j'ai trop bien défendu, frère. Aïe. Oh non. Oh non Oh, c'est bon, j'ai perdu. Allez, hop, j'ai perdu ma game. Bien joué, fin du match. J'aurais même pas dû défendre, j'aurais dû tout mettre dans mon push. dépité, mec. Pourquoi je zappe Ça sert à rien, ça tue même pas la princesse. Bon, ça va en vrai. En vrai, les gars, c'est... Ça passe. Ça passe. Mais ma boule de feu était vraiment nulle. elle, me fait chier, elle. Oh non, mais je suis trop con, l'armée squelette, faut que je la garde pour le PK, frère. En fait, j'aurais dû mettre les archères pour défendre Mais je suis trop con, frère. Mais attendez, mais je joue trop mal, là. Aïe Merde, fait chier, elle a pris la gros de la moumou. Je pense que là, je mets les barbares d'élite ou pas Je pense que je mets les barbares d'élite. Oh Oh, let's go la tour Let's go, j'ai la tour Oh, let's go Oh non Ma reine, wesh Putain, j'ai utilisé son pouvoir pour rien. Aïe, aïe Ok, c'est bon. Les barbares d'élite. Je les mets sur elle. Aïe Oh la reine des archères, je vais pouvoir utiliser son pouvoir. Elle est encore en vie Oui Oui Oui <laughs> Je lui ai roulé dessus, frérot Je lui ai roulé dessus Oh là là là là Personne n'a vu ma crotte de nez. À un moment, j'ai eu une sale crotte de nez. Personne n'a vu. Oh là là, les gars, c'est beau Eh, c'est magnifique Ça commence à être pas mal, là. Ça commence à être pas mal. J'ai reçu une notif de Wallouf. Oh, il m'a dit GG ta défense sur le PK était parfaite. Magnifique. Ta défense sur le PK était parfaite, GG. Les gars, je suis trop content. Allez, on continue. Allez, on continue. On continue, on peut le faire, bordel. On peut le faire. En vrai, je commence à m'approprier le deck, là. Ça commence à être pas mal. Hop là, le bon zap. Ok. C'est plutôt calme. Et j'aime pas quand les ennemis en face ils jouent rien. Parce que moi j'aime bien défendre, mais il faut que le mec il attaque. Parce que s'il attaque pas, je mets de l'élixir vraiment dans le vide. Là par exemple, oh, barbare d'élite là, non Ah, peut-être pas en fait. Parce que du coup là le sorcier. Ah oh, ouais là le sorcier il fait carnage. Euh, ok. Oh le chien. N'oublie pas, un hein, cochon, tu le défends pas, il te détruit ta tour. Hein. On n'oublie pas. Hein. Ok, euh, euh... Vas-y, dommage. C'est que je veux pas défendre. J'aurais peut-être du zap. Ok, ça part. Ça part sur un golem. S'il a son cochon, euh... Ouais, c'est une blague, là. Ok, bon, les archères vont défendre. Et en même temps, elles serviront pour un futur push. Mais, eh, par contre, la cavabellière, les gars, faut que quelqu'un m'explique. Je comprends pas, elle attaque comment Parce que elle attaque un peu à droite, à gauche, frère. Elle change de cible. C'est la seule, tu la vois, elle change de cible. un moment, elle attaque le golem. un moment, elle attaque les archers. Il comprend rien le sorcier, il casse la tête. Hein. Dis-moi qu'il meurt. Ok, il meurt. Au pont, là, la sorcière de la nuit derrière. Ok, le gang de gobelins, pas mal, mais ça suffit pas. Oh, là, ça va faire mal, là. Ok, mais en fait, la sorcière de la nuit, je comprends pourquoi, pourquoi elle est bien dans les decks golems. je l'ai éclaté et je pars direct sur un autre push, frérot. Ah, le bâtard, il a bien joué. Bon, en vrai, son cochon, il a mis qu'un coup, ça passe. Si mais ça cava bélière. Euh, par contre, là, j'ai paniqué, là. Oh non, ça touche moi à ma tour. Oh non, mais là, je joue mal, là. En plus, j'ai même pas accompagné mon golem. J'aurais dû juste défendre. Et j'aime pas juste défendre. Oh là là là là Les golems avec l'ascenseur de la nuit, ça fait trop le café, frère Bon, vas-y, je vais défendre. Je laisse pas prendre ma tour comme ça, frérot. Arrive à bûche. Et eh non <laughs> J'ai eu chaud en vrai. J'ai cru il allait prendre ma tour. Let's go Encore une victoire Eh là, c'est pas mal, hein Bon, les gars, j'ai pris un peu de temps à m'acclimater le deck. J'ai fait quelques petites défaites. Mais là, euh, on commence à enchaîner. Il me dit quoi Cavabellier quand il y a plusieurs unités, elle les tape un par un. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, merci Walouf. Walouf qui me donne les bons conseils. Euh, par contre, là, j'ai un deck trop agressif, là. J'avais une main, frérot, euh, elle me disait « Attaque Attaque !» Oh, le bâtard. Trop bien placé, son esprit. Oh, le bâtard. C'est quoi, il a mis son canon J'en profite. Oh, le chien. Non, mais là, j'ai que des bad timings. Oh. Arrête. Oh, frérot. Oh, il m'énerve, lui. Oh, lui, j'espère que je le fume. Les mecs qui font ça, je les déteste. Je vais le fumer, lui. Putain, mes archers. Putain, il a déjà cyclé son canon, j'ai trop le seum. Son golem de glace, il défend trop bien. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre les barbares d'élite, mais je m'en bats les couilles. Oui c'est abusé là. Oh les barbares d'élite. Oh les barbares d'élite. <laughs> oh il a trop le seum Oh il a trop le seum Let's go Il a trop le seum oh, j'adore La par contre faut jouer frérot Y'a a plus d'élixir tu crois Putain il rend fou à boule de feu ma... Ma reine Ok, je pars de l'autre côté. Hop. Je te laisse pas mourir, reine des archers Let's go La bonne armée de squelettes pour bien défendre. Bah alors, frérot Il arrive plus à passer, là Allez, dis-moi que le golem de glace, il meurt comme ça, il fume pas les chauves-souris. Let's go. Les bons archers ici. La boule de feu ratée. Oh bah là, il a trop le seum. Bah là, c'est Là, il peut abandonner le frérot. Hein. Oh là, il peut abandonner le frérot. Hein. Là, il est fini. Hein. Tu veux qu'il fasse quoi Oh là là là là là là. Je lui roule dessus. Mais mec, il est incroyable mon deck. Il est incroyable ce deck. Il est incroyable les gars. C'est bon. J'ai mon nouveau deck. Faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne parce que regardez, les, trois combats que j'ai, les trois premiers combats que j'ai fait avec, je les ai perdus. Là, au final, je suis en train de faire que des victoires. Je fais des trois couronnes. Donc, je pense que si je m'entraîne bien, les gars, je peux aller loin, là. Allez, dernier combat. Les gars, dernier combat du live. On va voir. Est-ce que ce deck est le bon ou pas C'est ce combat qui va tout déterminer. Est-ce que ce deck devient mon nouveau deck officiel Oh le bâtard. Je panique les gars, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, il a envoyé un PK. Alors toi déjà, je vais pas te laisser là. Et ben voilà. Oh lolo, oh l'armée de squelettes qui arrive au bon moment. Oh il a trop le seum. Aïe t'inquiète pas. Moi aussi, je les ai. Hop, on il m'a niqué, là. Wesh. C'est pas normal, là, il m'a niqué. Je pense que là, j'ai utilisé trop d'élixir, non J'aurais peut-être pu mieux défendre. En fait, je sais pas. La reine des archères, elle aurait pu bien défendre. Ton deck est un peu cher là, non Ouais, c'est vrai qu'il est un peu cher, mais c'est un deck golem quoi. Non, mais là, je peux pas mettre mon golem. Je pense que là, je mets mon golem. Ah, mais non, parce que là, il est trop agressif. En fait, le problème, lui, c'est qu'il a un deck trop agressif. Oh, le bâtard T'inquiète pas T'inquiète... Oh, le... Non Non Non mais là les gars on est d'accord je pouvais rien faire Il a fait un move 200, 200 IQ Mais wesh Mais là, là les gars on est d'accord je viens de me prendre un move 200 IQ déjà, tu vas pas rester en vie, je te le dis. Putain, la mamie sorcière, elle me rend ouf. Je me fais démonter. Oh mais pourquoi je mets mon armée de squelette, y'a sa mamie Mais ma boule de feu est trop mal placée ah Y'a des cochons partout Ah Je suis dégoûté Oh fait chier parce qu'en vrai Regardez à droite comment j'avais bien gratté son... En vrai j'aurais pu gagner, j'ai trop paniqué Je vous jure qu'en vrai j'aurais pu gagner Ok, on recommence. C'est lui C'est le dernier combat, les gars C'est lui le dernier combat Je vous le dis <laughs> C'est ce combat, là Il va déterminer si ce deck, c'est le... Eh, vous savez quoi Hop là, regarde, mec, je suis en ouf. Regarde le move. Bon, il a un peu bien défendu, en fait. Mais en vrai, il a défendu avec combien Avec 5 élixirs. Ça passe En vrai, il a défendu avec 5 élixirs. Aïe. Oh, bah voilà. Hop là Putain, il tape quand même. Je pensais pas qu'il tapait quand même quand on boule de feu. Ok, on est revenu euh, égalité en termes d'élixir. Il a pu ses cochons. Il a pas d'autre attaque. Oh, lui aussi il joue des archers. Mais niveau 12. <laughs> Moi, les niveau 13. Nananer, nananer. Oh non Oh, lui aussi, il l'a rendu invisible, je suis mort. Putain, j'ai trop mal placé. Oh non Oh, j'ai trop mal joué. Et il a déjà cyclé, wesh Attends mais il abuse, là. Ok. Ok, bon. Il va envoyer ses cochons, non S'il envoie ses cochons, il est trop con. Ah, partez pas trop vite Voilà. <laughs> j'ai dû les zap. J'ai dû les zap parce que sinon ma boule de feu elle était complètement ratée. <laughs> Je suis mort. Ok, pourquoi pas. Ça, faut le défendre ou pas Non, il va die. Ah, il tape quand même. Bon, il a mis un petit coup, ça passe. Allez, c'est parti. C'est parti, frérot. Il a miroir. Ah, il a miroir. Ok. La strat, c'est les mini-attaqueurs. C'est qui les mini-attaqueurs Tu parles des barbares d'élite, là <laughs> Les mini-attaqueurs. Alors là, frérot. Barbare d'élite défensif. Et en même temps, ça va faire un contre-push ultime. Reste en vie, s'il te plaît. Let's go. Elle reste en vie. Les barbares d'élite, ils sont de l'autre côté. Ils sont prêts à attaquer. Les barbares d'élite, est-ce qu'il va les défendre Putain, mais pourquoi ils vont là-bas Il les a défendus. Il les a plutôt bien défendus. Il les a pas défendus. Les barbares d'élite qui vont faire un taf monstrueux sur la tour de l'autre côté. Les barbares d'élite qui prennent la tour. Ils sont vraiment surpuissants, putain. Les barbares d'élite sont surpuissants, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis. Les barbares d'élite sont surpuissants. Mec, j'aime trop mon deck. Eh, il faut encore que j'apprenne à le jouer parce que vous avez vu, sûrement je fais plein d'erreurs et tout à des endroits. Il euh, y, a des gars, j'arrive pas à les défendre. Sauf que par contre, c'est un deck que j'aime trop jouer, frère. Ok, c'est peut-être un deck un peu raciste, mais j'aime trop le jouer. Et du coup, résultat des comptes, on a gagné des trophées, les gars. On a gagné des trophées. Bon, euh, lui, allez hop, lui, toi, t'es plus mon ami. T'es plus mon ami. Hop, t'es plus mon ami, tu, tu me spam, tu me rends fou, je sais même pas t'es qui, tu n'es plus mon pote. J'ai dit que t'étais plus mon ami. Non, t'es plus mon pote. Il me, il me rend ouf ce mec. Hop, Clash Royale. Bah c'est déjà quitté. Comment je quitte Voilà, Clash Royale on quitte, on relance, et c'est plus mon pote. <laughs> il me rend ouf. Les gens qui font des strates pour sauver le monde, monsieur les barbares attaqueurs. Oh non, pauvre stadiste. Non, mais il m'a rendu ouf en vrai. En plus, je sais même pas c'est qui. Je sais même pas pourquoi c'est mon ami. Je sais même pas c'est qui, frère. Euh, bref. Du coup, les gars, résultat des courses. On a quand même gagné un peu de trophées. Euh, si vous avez pas vu... Vous avez pas vu tous les combats En gros, euh, j'ai fait... Au début, j'ai commencé... Bah regardez, je vais carrément tout vous montrer. Euh, au début, frérot, j'ai fait défaite, défaite, défaite. Ensuite, je me suis un peu repris, victoire, ensuite défaite. Ensuite, victoire, victoire, victoire, victoire. Il y a eu une petite défaite et encore une victoire. C'est plutôt pas mal. Euh, c'est un deck encore qu'il faut que j'apprenne à jouer, mais euh, vous avez vu, plus ça allait, plus il y avait de victoire donc c'est bon signe. Et voilà, hein. mec, je l'aime trop ce deck. Je l'aime trop. Montre le deck. Mais je pense que prochaine fois, prochaine fois, on le rejouera. On le rejouera prochaine fois et, je vais être encore plus fort. Parce que du coup, là, moi, je continue à jouer en off à Clash Royale. Et je vais jouer un peu en off de mon côté. Et, et en jouant en off, bah, ça va m'entraîner. Et du coup, prochain live, on rejouera avec ce deck je pense que je vais être, euh, je vais être chaud. Mais là, euh, en gros, là, j'arrête de live parce que je vais au resto. Du coup, je pourrais pas live euh, jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle saison, parce que la nouvelle saison Clash Royale, c'est lundi. Donc, je pourrais pas live jusqu'à la prochaine saison. Mais je vais essayer de farm les 6300. De toute façon, vous pouvez, vous pouvez m'espionner en vrai. En vrai, si vous voulez, vous m'espionnez, les gars. Vous allez, vous mettez le clan et le Krakos. Et quand... Putain, mais il me rend ouf, lui. Vous mettez le clan et le Krakos et vous essayez de m'espionner. Et comme ça, vous allez voir où est-ce que j'en suis. Mais je vais essayer de farmer les 6300. Je pense que je peux y arriver, en vrai. Je suis passé niveau 14. J'ai un nouveau deck qui est très cheaté. Euh, je pense que je peux y arriver. Et eh bah ben, les gars, merci d'avoir suivi ce live. Vous avez kiffé, en vrai, ou pas moi, sachez que j'ai trop kiffé, frérot. Mais en vrai, je suis trop content que Clash Royale soit revenu à la mode. Même moi, j'avais arrêté de jouer à Clash Royale, j'ai repris, là, je suis trop devenu accro. Hein. Eh, eh, eh, ouais, ouais, ouais. GG à toi, oui, on a kiffé, magnifique. Et ben les gars, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir suivi ce live, vous êtes les boss, et je vous dis à, bientôt pour une prochaine vidéo en prochain Ciao l'équipe Prenez soin de vous, cœur sur vous les gars. À bientôt, bisous les BG